Federal စနစ်မိတ်ဆက်နိဒန် slide 1 Federal စနစ်မိတ်ဆက်နိဒန်ဒီဆွေးနွေးချိန်ကတော့ Federal စနစ်ရဲ့အဓိကတွင်ပြင်လက္ခဏာတွေနဲ့ Federal စနစ်ကျင့်သုံးပုံကိုခြုံငုံသိမြင်စေဖို့အရွယ်ပါတယ်။ Federal စနစ်တရားတည်ဆောက်တဲ့အခါစဉ်းစားသင့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပုံအခြေခံဥပဒေစီစဉ်ပုံအဓိကမိကွန်းအချို့ကိုလည်းသိရှိနားလည်စေဖို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ slide နဲ့ကတော့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Federal စနစ်အကြောင်းမိတ်ဆက်နှိဒန်ဆွေးနွေးချိန်မှာအပိုင်း9ပိုင်းပါဝင်ပါမယ်။စစချင်း Federal စနစ်ကိုအထိပ်ပဲဖွင့်ဆိုပါမယ်။အထွေထွေတွင်ပြင်လက္ခဏာများနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးပုံမူများကိုဆွေးနွေးတင်ပြပါမယ်။ Federal စနစ်အတွက်မူပေါင်းကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပိုင်းနှစ်က Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာတာမန်အားဖြင့်ပြဋ္ဌာန်းလေးရှိတဲ့အဓိကအပိုင်းတွေကိုဖော်ထုတ်တင်ပြပါမယ်။အပိုင်းတုံးမှာ Federal စနစ်နဲ့ဗဟိုချုပ်ကင်မှုရှော့ချခြင်းဆိုတဲ့ရှုပ်ထွေးတတ်တဲ့အယူဆနှစ်ခုကိုရှင်းလင်းပါမယ်။ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချတဲ့အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေဟာဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရမှာအ ਨੇ အများမတူညီကြပါဘူး။ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံမဟုတ်တော့လဲဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအများကြီးလျှော့ချထားတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်။အပိုင်း၄နဲ့၅မှာဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအချို့ဘာကြောင့်ဖက်ဒရယ်တည်ထောင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖော်ပြပါမယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုဆွေးနွေးပါမယ်။ အပိုင်း6ကတော့ Federal နိုင်ငံတည်ထောင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစီစဉ်ရေးဆွဲရာမှာစဉ်းစားရမယ့်အဓိကမေးခွန်းတွေကိုခြုံငုံဖော်ပြပြီးနိုင်ရှင်လေ့လာနိုင်ဖို့နိုင်ငံအချို့ကဥပမာတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ Federal စနစ်ဆိုရင်ဘုံတူညီတဲ့ပင်မတွင်ပြင်လက္ခဏာတွေရှိပေမဲ့ Federal စနစ်အားလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ပကတိအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဖော်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာတတိပြုမှုအရေးကြီးပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာ Federal စနစ်ကိုပဋိပက္ခဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပုံ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေကြောင့်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့ Federal စနစ်ကအထောက်အကူပြုနိုင်ပုံကိုစဉ်းစားဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Slide 3ကတော့ Federal စနစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ် Federal စနစ်ကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာအစိုးရအဆက်အသီးသီးအကြားအာဏာခွဲဝေသတ်မှတ်ပြီးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ အစီအမံပါပဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဖက်ဒရယ်စနစ်ချင်းမတူညီဘဲကွဲပြားခြားနားမှုအများကြီးရှိနေပေမဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်အားလုံးမှာရေဘူးရတွင်ပြင်လက္ခဏာ၄ရပ်ရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမတွင်ပြင်လက္ခဏာကတော့ဖက်ဒရယ်စနစ်နိုင်ငံတော်မှာအ ਨੇ ဆုံးမတူညီတဲ့အစိုးရအဆင့်၂ဆင့်ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ဒရယ်အဆင့်ဒါမှမဟုတ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်နဲ့နှစ်တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်တို့ဖြစ်ပါတယ်။တတိယအစိုးရအဆင့်ကိုလည်းထားလိရှိပါတယ်။ ဒေသန္တရအစိုးရအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရက်ွက်ကနေခရိုင်အထိရှိပါတယ်ဒုတိယတွင်ပြင်လက္ခဏာကတော့ Federal စနစ်မှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့အပိုင်း self rule ပါရခြင်းဖြစ်ပါတယ် Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအစိုးရအဆင့်အသီးသီးကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေခွဲဝေပေးပါတယ်အစိုးရအဆင့်အားလုံးဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအနှင်းထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုကျင့်သုံးပြီးကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ခွင့် autonomy ရှိပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내အစိုးရတွေကလည်းသူတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်နယ်ပယ်အတွင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကို Federal အစိုးရကဝင်ရောက်ဆွဲဖက်လို့မရပါဘူး။တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ကကျင့်သုံးနေတဲ့မူဝါဒတွေဟာ Federal ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ဖို့တာလိုပါတယ်။ဒီလိုကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်내အစိုးရတွေမှာတီးခြားအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းပါရပါမယ်။ဥပဒေပြုရေးပိုင်းပါရပါမယ်။ တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရကကြီးကြပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေရှိရပါတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေမှာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်တရားစီရင်ရေးအပိုင်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး self rule ကိုဖော်ဆောင်ဖို့နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းတွေကို Federal အဆင့်မှာတင်ဖွဲ့စည်းထားရုံမကတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်မှာလည်းဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။နှစ်ဆင့်စလုံးကနိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာပြည်သူလူထုကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံရပါတယ်။ တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့တာမန်အားဖြင့်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေပုံမှန်ကျင်းပပြုလုပ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံသားတွေက Federal အဆင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရောတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရောရွေးကောက်တင်မြှောက်နိုင်ပါတယ်။ Federal အဆင့်အစိုးရကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရသူ့ကိုအနှင်းထားတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကျင့်သုံးခြင်းအတွက်တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံရပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရသူ့ကိုအနှင်းထားတဲ့တာဝန်တွေကျင့်သုံးခြင်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံရပါတယ်။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့အပိုင်းကို self rule ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမူ principle of autonomy လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။တတိယတွင်ပြင်လက္ခဏာကတော့ federal စနစ်မှာအတူတကွအုပ်ချုပ်တဲ့အပိုင်း share rules လည်းပါပါတယ်။ Federal စနစ်မှာ Federal အဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်တဲ့အခါပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကလည်းကိုစားပြုပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စေဖို့အများသောအားဖြင့် Federal အဆင့်မှာအထက်အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ထားရှိပြီးအထက်လွှတ်တော်မှာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေကိုကိုစားပြုစေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အစိုးရအဆင့်အသီးသီးပါဝင်တက်ရောက်တဲ့စီဝေးများပြုလုပ်ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့မူဝါဒတွေကို Federal အဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်အာဏာပိုင်တွေဆွေးနွေးကြခြင်းဖြင့်တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိစေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အတူတူကအုပ်ချုပ်တဲ့အပိုင်း share rule ကိုတခါတရံ ပြည်ထောင်စုမှာပါဝင်ရေးမှု principle of participation လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခြင်း self rule နဲ့အတူတူကအုပ်ချုပ်ခြင်း share rule တွဲဆက်ပေးတဲ့ federal အစီအမံကို federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပြီးတစ်ဖက်သက်ပြောင်းလဲပြလို့မရအောင်အကာအကွယ်ပေးထားရပါတယ်။ federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ federal အစီအမံကိုပြင်ချင်ရင် federal အဆင့်နဲ့ပြည်နယ်တို့မဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်တို့သဘောတူညီဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ချက်လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုလည်း Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားလေ့ရှိပါတယ်။ဒါဟာပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာပြည်နယ်တွေရဲ့အတန်အနေနဲ့အနှိမ့်ဆုံးအဖြစ်ပြည်ထောင်စုအထက်လွှတ်တော်ရဲ့သဘောတူညီချက်ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြာခဏပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေရဲ့အတည်ပြုချက်ဥပမာအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့မဟုတ်ပြည်နယ်လူထုရဲ့အတည်ပြုချက်ဥပမာဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုယူရလေ့ရှိပါတယ်။စလိုက်လေးကလည်း Federal Snit ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာဖက်ဒရယ်အဆင့်ကအပေါ်ကတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်ကလက်အောက်ခံဆိုပြီးအထက်အောက်ပုံစံမယူဆမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာဖက်ဒရယ်အဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်တွေကအဲ့လိုအထက်အောက်ပုံစံမဟုတ်ပဲတန်းတူညီမျှမိဖက်များတာဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းပြီးအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းတာဝန်တွေကိုခွဲဝေကျင့်သုံးထမ်းဆောင်ကြရပါတယ်။တမျိုးပြောင်းပြီးပြောရရင် တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရတွေဟာလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကို Federal အဆင့်ကပေးလို့ရရှိတာမဟုတ်ပါဘူး တကယ်တော့ Federal အဆင့်ရောတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်ရောလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုတနေရာတွေကနေရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပေးထားတာပါ။ဒါကြောင့်တန်းတူဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံရတာနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တစ်ခုကပြည်သူလူထုကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံရတာတာဝန်ယူတာဝန်ခံရတာချင်းတူပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းအာမခံချက်ပေးထားတဲ့ Federal အစီအမံတွေကိုလေးစားမှုအပေါ်အခြေခံရပါတယ်။ Slide 9ကတော့ infographic ပုံကိုလေ့လာရန်ဖြစ်ပါတယ်။အချင်းချုပ်ပြောရရင် Federal စနစ်ဆိုတာမတူညီတဲ့အစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားလုတ်ပံခွင့်အာဏာခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစီအမံတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှာပြထားတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံမူ၄ချက်နဲ့အညီဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအစိုးရအဆင့်အနည်းဆုံး20ဆင့်တည်ထောင်ပေးရပါတယ် Federal အဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက Federal အဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်ကိုတာဝန်တွေခွဲဝေပေးပါတယ်။အဆင့်တစ်ဆင့်စီဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအနှင်းနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုကျင့်သုံးရမှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ခွင့် autonomy ရှိစေဖို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအာမခံချက်ပေးပါတယ်။ self rule ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်အဆင့်မှာတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးပြည်သူ့ရေးရာဆောင်ရွက်ရာမှာပါဝင်ပါတယ်။အဲဒါကို share rules အတူတူကအုပ်ချုပ်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်။ Federal အစီအမံကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအခိုင်အမာပြဋ္ဌာန်းပေးထားပါတယ်။ Federal အစီအမံကိုတစ်ဖက်ထပ်ပြင်လို့မရအောင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ထုံးလှုပ်နည်းနဲ့တားဆီးထားပါတယ်။ slide 6ကတော့ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပင်မတင်ပြင်လက္ခဏာများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမဆိုပင်မတွင်ပြင်လက္ခဏာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ပင်မတွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပါမယ်။ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတာကဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအ ਨੇ ဆုံးအစိုးရအဆင့်နှစ်ဆင့်တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဒရယ်အဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။တဆင့်စီမှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရှိပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာနေမြေဒေသအတွင်းကလူထုကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အားဖြင့်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအစိုးရအဆင့်အလုံးအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့လွတ်တော်တို့ကိုတည်ထောင်ပေးပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်အများစုမှာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဖက်ဒရယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေထုံးစံအတိုင်းလိုက်ပါဖွဲ့စည်းထားကြပါတယ်။ဥပမာအိန္ဒိယဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဖက်ဒရယ်အဆင့်မှာရောတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်မှာရောပါလီမန်စနစ်တို့မဟုတ်ဝန်ကြီးချုပ်စနစ်ကိုတည်ထောင်ပေးပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဖက်ဒရယ်အဆင့်ရောပြည်နယ်အဆင့်ရောတာမတစနစ်ပုံစံမျိုးကျင့်သုံးပြီး အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပါတယ်။ Federal အဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာမှာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေကိုစားပြုပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးတဲ့အသည့်အလင်းပြဋ္ဌာန်းချက်တွေ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါဝင်ပါတယ်။တာမန်အားဖြင့် Federal အဆင့်မှာအထက်အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ထားရှိပြီးအထက်လွှတ်တော်တို့မဟုတ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကပြည်နယ်တွေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကိုစားပြုပေးခြင်းအဖြစ်စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်နယ်တွေကဗဟိုမှာဘူဝါဒချမှတ်တဲ့အပေါ်ဘလောက်အတိုင်းအတာထိဩဇာတက်ရောက်နိုင်မလဲဆိုတာအထက်လွှတ်တော်မှာကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်မှုနဲ့အထက်လွှတ်တော်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကအထူးအရေးကြီးပါတယ်။အချို့ Federal နိုင်ငံတွေမှာတရားစီရင်ရေးတို့မဟုတ် Federal အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာပြည်နယ်တွေကကိုစားပြုပါဝင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းပေးထားပါတယ်။နောက် slide တွေမှာဥပမာတွေပြပါမယ်။ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ Federal အဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်အကြား ဘဏ္ဍာရေးအာဏာအပါအဝင်ဥပဒေပြုရေးအာဏာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာနဲ့တခါတရံတရားစီရင်ရေးအာဏာတွေကိုခွဲဝေပေးပါတယ်။မူဝါဒနယ်ပယ်တရားမှာဥပဒေပြုဖို့ဘယ်အစိုးရအဆင့်ကတာဝန်ရှိမလဲဆိုတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဖော်ပြပေးထားတာကဥပဒေပြုရေးအာဏာဖြစ်ပါတယ်။မူဝါဒတရားရပ်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ဘယ်အစိုးရအဆင့်ကတာဝန်ရှိမလဲဆိုတာဖော်ပြပေးထားတာကအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အစိုးရအဆင့်ကတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ဘယ်ဗန္ဒာငွေကြေးအရင်အမြစ်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်မလဲဆိုတာဖော်ပြပေးထားတာက ဘန်ဒါရေးဖက်ဒရယ်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာတရားစီရင်အာဏာကိုလည်းဖက်ဒရယ်အဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်ကြားခွဲဝေပေးပါတယ်။ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအများအပြားမှာတော့တရားစီရင်စနစ်ကိုပေါင်းစည်းထားပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တရားရုံးအဆင့်အဆင့်တစ်ခုတည်ထားပါတယ်။အမြင့်ဆုံးတရားရုံးကဖက်ဒရယ်အဆင့်မှာရှိပြီးတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေကအယူခံမှုတွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးတယ်။ဒီဆွေးနွေးချိန်နောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်လေ့လာပါအောင်မယ်။ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေ တိုင်းဒေသကြီးတမဟုတ်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုတွေမပါဝင်ပဲပြင်လို့မရဘူးအထူးသဖြင့် Federal စနစ်အရလောက်ပိုင်ခွင့်အာဏာခွဲဝေပေးထားတာမျိုး Federal နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုပြင်လို့မရပါဘူးအ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်ပြင်ဆင်ချက်ကြောင့်တက်ရောက်မှုရှိမဲ့တိုင်းဒေသကြီးတမဟုတ်ပြည်နယ်ကသဘောတူညီဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းရပါတယ်။ဥပမာအိန္ဒိယဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ Federal အစီအမံတွေကိုပြင်ချင်ရင် Federal အစီအမံတွေဆိုတာက Federal အစိုးရနဲ့ပြည်နယ်တွေအာဏာခွဲဝေပုံ Federal လွတ်တော်နဲ့တရားစီရင်ရေးမှာပြည်နယ်တွေကိုစားပြုမှုပါဝင်မှုကိုဆိုပါတယ်။အထက်အောက် Federal လွတ်တော်နေရာစလုံးက၃ပုံ၂ပုံအများစုထောက်ခံမဲနဲ့အတည်ပြုပြီးပြည်နယ်လွတ်တော်တွေရဲ့ထက်ဝက်ထက်မနည်းသောထောက်ခံချက်ဖြင့်အတည်ပြုရပါတယ်။အစိုးရအဆက်အသီးသီးအကြားမှာအငင်းပွားမှုတွေပုံမှန်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ဥပမာလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့တာဝန်ခွဲပုံအငင်းပွားတတ်ပါတယ်။ Federal အစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရတစ်ခုတို့မဟုတ်အများအကြားအငင်းပွားမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရအချင်းချင်းအငင်းပွားမှုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုအငင်းပွားမှုဖြစ်လာရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကဲ့သို့တော့တီချာလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတရက်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအ내အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပြီးအစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားအငင်းပွားမှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာ တာမန်အဖြစ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားလေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတရားစီရင်ရေးအပိုင်းကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း judicial review အစဉ်အမှန်ဟာဘယ် federal စနစ်မှာမဆိုအဓိက တွင်ပြလက္ခဏာတရားဖြစ်ပါတယ်။ federal အစဉ်အမှန်ကိုအကာအကွယ်ပေးရုံမကအလေးဂရုပြုကြစေဖို့အာမခံချက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအဆင့်အတီးတီအကြားအငင်းပွားမှုတွေကိုဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အခြားအလွတ်တဘောလုပ်ငန်းစဉ်များအသုံးပြုပြီးလည်းဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။တောင်အာဖရိကလိုအချို့ federal နိုင်ငံတွေမှာအငင်းပွားမှုဖြစ်ရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားရုံးကိုတက်ပြီးတရားစီရင်ရေးအပိုင်းကဖြေရှင်းတာကိုမခံယူသေးပဲဒီနီလာနဲ့အရင်ဖြေရှင်းစ조사ကြဖို့တက်ဆိုင်သူတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအားပေးထားပါတယ်။အစိုးရအဆင့်အတီးတီးအကြားအငင်းပွားမှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးရတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကိုပေးထားတာလဲဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအနည်းဆုံးတနိုင်ငံမှာတွေ့ရပါတယ်။ Ethiopia ဆိုရင် အစိုးရအဆင့်အတီးတီးအကြားအငင်းပွားမှုဖြစ်တဲ့အခါ Federal အထက်လွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအ내အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပြီးအငင်းပွားမှုကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ လေ့လာရေးဆုံးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ လေ့လာစုံစမ်းရေးကောင်စီ Council of Constitutional Inquiry ဆိုတာကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားပြီး Federal အထက်လွှတ်တော်ကိုအကူအညီပေးပါတယ်။ slide ခုနှစ်ကတော့ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့အခြားတွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာအခြားတွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကိုလည်းတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။မတူညီတဲ့အသက်အဝန်အတီးတီအတူတူကနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံတွေမှာစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးတချိန်တည်းမှာပဲမတူကွဲပြားမှုကိုဂုဏ်ယူစွာဖော်ကျူးတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားလေးရှိပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့မတူကွဲပြားမှုကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးအကာအကွယ်ပေးတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့တနိုင်ငံဒေသတွေအဖြစ်ခံယူပြီး အများပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်အမျိုးသားဝိသေသလက္ခဏာဖော်ဆောင်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုပေါင်းစပ်ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်မှုရှိစေရေးအားပေးမြင့်တင်ဖို့အချို့ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာအစိုးရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမူ Principle of Cooperative Government ကို အခိုင်အမာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဥပမာတောင်အာဖရိကမှာ Federal အစိုးရပြည်내အစိုးရများနဲ့ဒေသန္တရအဆင့်အာဏာပိုင်များဟာ မိမိတို့ရဲ့တီးခြားစီဖြစ်ပေမဲ့အပြန်အလှန်မိခိုပြီးအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်နေတဲ့အလုပ်ပိုင်ခွင့်အနေပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင် Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားမူဝါဒညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ရေးအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့တီးခြားအစီအမံနဲ့သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းတခါတရံအတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားလေးရှိပါတယ်။ဥပမာပါကစ္စတန်မှာ Council of Common Interest ဘုံအကျိုးစီးပွားကောင်စီဆိုပြီးဖွဲ့ထားပါတယ်။ Federal အဆင့်ကဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်နယ်၄ပြည်နယ်ကပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ကောင်စီအစည်းအဝေးကိုအနည်းဆုံး3လတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရပါတယ်။အတူတူကအကျင့်တုံးတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာထပ်တူပြုအာဏာစည်းရင်းထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့မူဝါဒတွေကိုအဆိုပြုဖို့တာဝန်ယူရပါတယ်။ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာတာမန်အားဖြင့်ကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကို Federal အဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်တို့ခွဲယူကြပါတယ်။ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအများစုမှာအခွန်ဘဏ္ဍာပြန်လည်ခွဲဝေရေးအစီအမံကိုလည်းထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဒီအစဉ်အမှန်အရပြည်ထောင်စုကတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေကိုဗန်တာငွေကြေးခွဲဝေပေးပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာတာမန်အားဖြင့်အရင်အမြစ်တွေစုထားလေးရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစဉ်အမှန်အရအစိုးရအဆင့်အတီးတီအကြားဗန်တာငွေကြေးခွဲဝေတဲ့အခါပုံတင်နည်းထားရှိပြီးပုံတင်နည်းအတိုင်းခွဲဝေတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကအကြံပေးပြီးအဲ့ဒီအကြံဉာဏ်အတိုင်းခွဲဝေတာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့ခွဲဝေတာလည်းရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအများစုမှာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရတွေဘဏ္ဍာငွေကြေးတန်းတူညီမျှရေး equalization ဆိုပြီးတော့လည်းပြဋ္ဌာန်းထားပါသေးတယ်။တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးကွာဟချက်ရှိကြောင်းအတိအမှတ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ဘဏ္ဍာငွေကြေးပြန်လည်ခွဲဝေရေး redistribution နဲ့တန်းတူညီမျှရေးဆောင်ရွက်ခြင်း equalization တို့ပေါင်းစပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်အစိုးရအလုံးတာဝန်အတီးတီးကိုထမ်းဆောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေကြေးရရှိစေဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာတောင်အာဖရိကမှာ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ Federal ကဘဏ္ဍာငွေကြေးကိုပြည်နယ်တွေထံတာတူညီမျှခွဲဝေရမယ်လို့သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ခွဲဝေပေးရမယ့်ပမာဏကပြည်နယ်တွေဟာသူတို့ကိုအနှင်းထားတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်စေမယ့်ပမာဏဖြစ်ရမယ်။ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားစီးပွားရေးကွာဟချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့ပမာဏလည်းဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တာမန်အားဖြင့် Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလူအခွင့်အရေးများကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက် အသေးစိတ်မူပေါင်းကိုပြဋ္ဌာန်းထားလေးရှိပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းကနိုင်ငံသားအလုံးအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့ဒန်းသူညီမျှရေးနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမပြုရေးအာမခံချက်တွေအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အားဖြင့်နိုင်ငံသားအလုံးလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်မြည်သည့်တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်မှာမဆိုအလွတ်လောက်ကင်ခွင့်တွေလည်းရှိပါတယ်။ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလူနည်းစုအုပ်စုများကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အတွင်းကလူနည်းစုများကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့တိကျပြဋ္ဌာန်းချက်တွေလည်းပြဋ္ဌာန်းထားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင်အချို့သောဥပဒေကျမ်းတွေကလူနည်းစုအုပ်စုအချို့ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုနီလာအပေါ်ဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်မှုရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူနည်းစုအုပ်စုတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းကိုရရှိခွင့်ကိုလည်းထပ်ဆောင်ပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်ပါတယ်။နေမြေဒေသတစ်ခုအတွင်းစုဝေးနေထိုင်တဲ့လူနည်းစုတွေအတွက်တော့အထူးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ပေးတာရရှိနိုင်ပါတယ်။အချို့နိုင်ငံတွေမှာဥပမာဩစတြေးလျဘရာဇီးအီသီယိုးပီးယားနဲ့ဂျာမနီတို့မှာ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ပြည်နယ်တွေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်အတွင်းကပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိပါတယ်။ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဘာတွေပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိသလဲဆိုတော့ပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စုဖွဲ့ပုံနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်နောက်ထပ်အသေးစိတ်တွေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ပါတယ်။ထို့တော်လည်းပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့တော့ကိုက်ညီရပါမယ်။အထူးသဖြင့် Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြည်နယ်တွေကိုပေးအပ်ထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေထက်ပိုပြီးပြဋ္ဌာန်းထားတာမျိုးလုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုများများယူပြီးပြဋ္ဌာန်းတာမျိုးမရပါဘူးဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွေမှာဖက်ဒရယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်အပြင်ဒေသန္တရအစိုးရဒါမှမဟုတ်စီပင်တရားအုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်းတတိယအစိုးရအဆင့်အနေနဲ့အတိမပြုပြဋ္ဌာန်းလာကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒေသန္တရအစိုးရကိုအခိုင်အမာပြဋ္ဌာန်းပေးတာဥပမာမက္ကဆီကိုမှာ1983ခုနှစ်အိန္ဒိယမှာ1992ခုနှစ် တောင်အာဖရိကမှာ1996ခုနှစ်နဲ့မကြာသေးမီကအနီပေါ်မှာ2015ခုနှစ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာဒေသနာရအစိုးရဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းပုံအသေးစိတ်တဲ့အဆင့်ချင်းမတူကြပါဘူး။တချို့နိုင်ငံတွေမှာဥပမာတောင်အာဖရိက၊နီပေါ်နဲ့မက္ကဆီကိုရဲ့ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဒေသနာရအစိုးရရဲ့စုဖွဲ့ပုံဒေသနာရအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအသေးစိတ်ပြဋ္ဌာန်းပါတယ်။အခြားနိုင်ငံတွေဥပမာအာဂျင်တီးနား၊အီသီယိုးပီးယား၊ဆိုမာလီယာနဲ့ဆွစ်ဇာလန်မှာတော့ ဒေသန္တရအစိုးရရဲ့စုဖက်ပုံအသေးစိတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေမပါဘဲဒေသန္တရအစိုးရအဆင့်ထားရှိရမယ်လို့တာအတိမပြုပြဋ္ဌာန်းပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာဒေသန္တရအစိုးရအတွက်စီမင်းသတ်မှတ်ရေးကိုတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာထည့်ထားပါတယ်။ slide 8ကတော့တတိအမူအရာအဓိကကိစ္စရပ်များဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတနိုင်ငံကနိုင်ငံတော်စုဖွဲ့ပုံကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာ Federal ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဟာအငင်းပွားဖွယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာဥပမာနီပေါ်မှာအဓိကသက်ဆိုင်သူတွေက Federal ကိုမဖြစ်မနေတောင်းဆိုကြပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေဥပမာတောင်အာဖရိကမှာအဓိကသက်ဆိုင်သူတွေက Federal ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးပေချကြပါတယ်။အယူအဆပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့ဒီအငင်းပွားမှုတွေဟာဖြည့်ရှင်းမှုတစ်ခုရဖို့အတွက်အဟန့်အတားကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။လစ်ဗျားမှာဂဒါဖီအစိုးရပြုတ်ကျပြီးနောက်အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လိုစုဖွဲ့မလဲဆွေးနွေးကြရမှာ Federal စနစ်ဟာအငင်းပွားဖွယ်အယူအဆဖြစ်လာပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအုပ်စုနှစ်ခုကဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုဗဟိုပြုပြီးလှုပ်ရှားလာကြပါတယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုခုခံကာကွယ်မဲ့အုပ်စုနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အုပ်စုတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကွဲပြားမှုကြောင့်အသေးစိတ်အနှစ်သာရအပိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေမလုပ်နိုင်ပဲအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘယ်လိုစီစဉ်ဖွဲ့စည်းကြမလဲအာဏာတွေကိုဘယ်လိုခွဲဝေကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာသဘောတူညီချက်မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့တောင်အာဖရိကမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြစဉ်မှာဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုအသုံးမပြုဘဲရှောင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ဆွေးနွေးသူတွေကအစိုးရအဆင့်အသီးသီးရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘယ်လိုစုဖွဲ့စီစဉ်မလဲအာဏာခွဲဝေတဲ့အစီအမံတွေဘယ်လိုပြုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အောင်မြင်မှုရတဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာအစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားတာဝန်ခွဲဝေထားပါတယ်။ဖက်ဒရယ်အဆင့်နဲ့ပြည်နယ်အဆင့်အာဏာခွဲဝေလိုတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်စုဖွဲ့ပုံကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တာဆိုရင် အမည်တရက်ကိုမဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့ထက်ရည်ရွယ်တဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်။အချို့နိုင်ငံတွေမှာအမည်အားဖြင့်တပီထောင်နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းတွေစုဖွဲ့ပုံကိုကြည့်ရင် Federal နိုင်ငံအချုပ်မှာထက်တောင်လက်တွေ့တက်ရောက်မှုအဖြစ်ဗဟိုချုပ်ကင်မှုလျှော့ချခြင်းအများအပြားပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကြောင့်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ဆိုင်ရာတွေပဲဆွေးနွေးရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေမဲ့အစားမိမိနိုင်ငံရဲ့ပဂတိအခြေအနေမှာ Federal စနစ်နဲ့စုဖွဲ့မယ်အစီအမံတွေအဖွဲ့အစည်းတွေတည်ထောင်မယ်ဆိုရင်ရွေချက်ကပါလဲတက်ရောက်မှုနဲ့အကန့်အသတ်တွေကပါလဲသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ slide 6ကတော့ federal စနစ်နဲ့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းဆိုတာပြည်ထောင်စုအဆင့်နဲ့အခြားအစိုးရအဆင့်တွေအကြားလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေခိုးဝေတာနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းခိုးဝေရပါတယ်တပီတောင်နိုင်ငံမှာတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကမတတ်မှတ်ပဲဗဟိုအဆင့်ကအခြားအစိုးရအဆင့်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနီလာနဲ့ဗဟိုချုပ်ကံမှုရှော့ချလို့ရတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်၃မျိုးရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသို့မဟုတ်ဥပဒေပြုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းမှာကိစ္စရပ်အလိုက်ဥပဒေပြုခြင်းအဖြစ်မူဝါဒဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းအုပ်ချုပ်မှုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းမှာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအုပ်ချုပ်စီမံဖို့နဲ့မူဝါဒအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးစေဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုခွဲဝေခြင်းဘန္ဒာရေးဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းမှာဘန္ဒာငွေကြေးအရင်းအမြစ်အလိုက်အခွန်ဘန္ဒာကောက်ခံခြင်းနဲ့သုံးစွဲခြင်းအတွက်တာဝန်ခိုးဝေသတ်မှတ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံမျိုးမှာမဆို Federal နိုင်ငံရော Federal မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရောဗဟိုချုပ်ကင်မှုအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့မလေးရှားလိုအချို့ Federal နိုင်ငံတွေမှာ Federal အစိုးရအဆင့်ကဥပဒေပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ဘန်ဒါရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုအများအပြားရယူထားပါတယ်။ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုများပြားသော Federal စနစ်များလို့ယူဆကြပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်လိုအခြား Federal နိုင်ငံတွေမှာတော့ Federal အစိုးရကပြည်နယ်တွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအကန့်အသတ်နဲ့သာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော Federal စနစ်များလို့ယူဆကြပါတယ်။ ထို့အပြင် Federal စနစ်မှာရှိတဲ့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းအမှန်တကယ်အဆင့်သည်ဥပမာအားဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုရင်ကနဦးရာစုနှစ်အနည်းငယ်မှာဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုပုံမိုရှိခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာဆိုရင်တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်များနဲ့ပြင်ဆင်ချက်အမျိုးမျိုးပြီးနောက်မှာဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုပုံမိုရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချတဲ့အတိုင်းအတာက Federal တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအများကြီးကွာခြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Federal စနစ်အားလုံးမှာ ဗဟိုချုပ်ကင်မှုလျှော့ချတဲ့အတိုင်းအတာကို Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတွင်းမှာထည့်သွင်းပြီးအခိုင်အမာပြဋ္ဌာန်းပေးထားပါတယ်။ slide 30ကတော့ Federal စနစ်ကျင့်သုံးရခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရှင်လိလာတဲ့ရှုထောင့်နဲ့တမိုင်းရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်တချို့နိုင်ငံတွေက Federal စနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးနိုင်ငံတော်ကိုစုဖွဲ့တဲ့အခြားစနစ်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးမပြုတာအဓိကအကြောင်းနေရရှိပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုနဲ့ Australia လိုအချို့နိုင်ငံတွေက Federal စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးနိုင်ငံတော်ကိုစုဖွဲ့တာဟာ မတူညီတဲ့ပြည်နယ်တွေကို Federal နိုင်ငံတော်အဖြစ်စုစည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို Coming Together Federalism စုစည်း Federalism လို့ခေါ်ပါတယ်။အခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ Federal စနစ်ကိုအသုံးပြုတာဟာရှင်းလင်းပြီးနိုင်ငံတော်အတွင်းမှာမတူညီတဲ့အုပ်စုတွေအတူတူကဆက်လက်ပြီးတည်ရှိနိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိလိုကြောင်းအတိမပြုမှုရရှိလိုကြောင်းတောင်းဆိုမှုတွေကို Federal စနစ်နဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုး keeping together federalism ထိန်းသိမ်း federal စနစ်ဥပမာတွေကတော့ Belgium နဲ့ Ethiopia တို့ဖြစ်ပါတယ်မတူကွဲပြားတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ federal စနစ်ဟာအုပ်စုအသီးအသီးငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ဖို့သဘောတူညီနိုင်မဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့မူပေါင်းကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်27ရာစုအတွင်းမှာတော့အခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိလိုတဲ့အတွက် federal စနစ်ကိုကျင့်သုံးလာကြတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ် နေမြေဒေတာအလိုက်စုစည်းနေထိုင်ကြတဲ့အုပ်စုအတီးအတီးအကြားပဋိပက္ခဖြစ်မှုကို Federal စနစ်ကတားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ Federal စနစ်မှာအတိုက်အဝန်အတီးတီးကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပေးခြင်းဖြင့်အချို့နိုင်ငံတွေမှာကိုယ်ပိုင်ဖြည့်ရှင်းချက်ရှာဖွေဖို့အခွင့်အလမ်းပေးပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းဆိုတာတွေကိုပေးလိုက်ပြီးအတိုက်အဝန်အတီးတီးကိုပြည်ထောင်စုအဆင့်၌ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာမှာပါဝင်ပြောဆိုနိုင်စေခြင်းဖြင့် Federal စနစ်ဟာခွဲထွက်လိုတဲ့ဆန္ဒကိုလည်းရော့နေကြခြင်းစီပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်လောက်ပိုင်ခွင့်အာဏာအရင်အမြင့်များနဲ့ဩဇာတက်ရောက်မှုတို့ကိုမြို့တော်မှာပဲစုစည်းမနေပဲတနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်ကျက်ထားနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအုပ်စုများဟာဖက်ဒရယ်အစစ်မှလူနည်းစုဖြစ်ပေမဲ့တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်မှာအာဏာရနိုင်ပါတယ်။ဥပမာတောင်အာဖရိကမှာ1990ပြည့်နှစ်ဒီမိုကရေစီအကူအပြောင်းပြီးနောက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတိုင်း African National Congress အာဖရိကအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီကအပြတ်အသတ်အများစုအနိုင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အသက်အခမ်း Democratic Alliance ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်က Western Cape အနောက် Cape ပြည်နယ်မှာအာဏာရပါတယ်။ Federal စနစ်ဟာဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရအဆင့်တွေကိုအာဏာခိုးဝေပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထက်အောက်အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုများနဲ့ဟန်ချက်ညီညွတ်နိုင်မှုများပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါတင်မကအချို့ Federal နိုင်ငံတွေမှာ Federal အဆင့်အထက်အောက်လွှတ်တော်နေရာထားရှိပြီးအထက်လွှတ်တော်အားကောင်းတာကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေဟာ Federal အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြီးကြပ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေရရှိပါတယ်။အောက်လွတ်တော်ကလူများစုရှုမြင်ပုံနဲ့မတူညီတဲ့ရှုမြင်ပုံတွေကိုလည်းဖော်ထုတ်ပေးပါတယ်။ Federal စနစ်မှာဒေသန္တရလိုအပ်ချက်တွေကိုပုံမပြီးတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့မူဝါဒများချမှတ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများဖြည့်ဆည်းပေးရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်내အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပံ့ပိုးပေးပါတယ် ပြည်နယ်တွေကိုမိမိတို့လိုအပ်ချက်တွေပြည့်မီစေဖို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒရေးဆွဲနိုင်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားခြင်းဖြင့် Federal စနစ်မှာမူဝါဒချမှတ်ရေးစမ်းသစ်တည်ထွင်ပြီးလက်တွေ့စမ်းသပ်နိုင်အောင်ပံ့ပိုးမှုနဲ့ဆွဲဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်များအနေနဲ့ Federal အဆင့်မှာဒါမှမဟုတ်အခြားတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေမှာနိုင်ငံရေးအရာမဖြစ်နိုင်တဲ့စမ်းသစ်တည်ထွင်တဲ့မူဝါဒတွေကိုဖော်ထုတ်ကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Federal စနစ်မှာအစိုးရကပိုပြီးထိရောက်တင်ကျမှုရှိပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရဟာပြည်တွင်းအုပ်ချုပ်စီမံလုပ်ငန်းတွေဝန်ဆောင်မှုပေးရတာတွေမရှိတော့ဘဲမဟာဗျူဟာစိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲများနဲ့အခြားဦးစားပေးတွေကိုပဲအာရုံစုစိုက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ slide 7ကတော့ Federal စနစ်မှာရှိနိုင်တဲ့အားနည်းချက်တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Federal စနစ်နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုစုဖွဲ့တဲ့အခါဖြစ်လာနိုင်တဲ့အားနည်းချက်ချွင်းချက်တွေကတော့ပထမဦးဆုံး Federal စနစ်ဟာအစိုးရစနစ်တွေထဲမှာရှုပ်ထွေးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအဆင့်အသီးသီးကမတူညီတဲ့မူဝါဒကိစ္စရပ်တွေကိုစီမင်းထိန်းချုပ်ဖို့တာဝန်ယူရပြီးတခါတခါထပ်နေတာလည်းရှိပါတယ်။မူဝါဒချင်းစန့်ကျင်တာတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားပဋိပက္ခလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လည်းဘယ်သူကဘာကိုတာဝန်ယူတာလဲအစိုးရအရာရှိတွေကိုဘယ်လိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံစေနိုင်မလဲအတိအခက်နိုင်ပါတယ်။ Federal စနစ်ဟာအခြားစနစ်များနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ကုန်ကျစရိတ်လည်းများပြားနိုင်ပါတယ်။အစိုးရအဆင့်အသီးသီးထားရှိဖို့ကကုန်ကျစရိတ်များပြားနိုင်ပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေများလေလေရုံးတွေဝန်ထမ်းတွေလစာပေးဖို့တွေဈေးပေးဖို့တွေပိုပြီးကုန်ကြပါတယ်။ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ဒီကုန်ကြဈေးတွေဟာကြီးလေးတဲ့ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင် Federal စနစ်ဆိုတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းပြီးအခိုင်အမာပြဋ္ဌာန်းရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြင်ဆင်ရခက်ခဲပါတယ်။ Federal စနစ်ဟာအချိန်ကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲပြင်လဲမဖြစ်တော့ဘဲပုံတေကားချပုံမဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Federal စနစ်မှာတနိုင်ငံလုံးကလူများစုရဲ့သဘောထားကအမြဲတစေမလွန်မိုးနိုင်ပါဘူး Federal အဆင့်ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းရမှာပြည်နယ်တွေကပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပြီး Federal အစီအမံကိုပြင်ဆင်ရင်လည်းပြည်နယ်တွေကသဘောတူညီမှပြင်နိုင်တာကြောင့်ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုတနိုင်ငံလုံးရှိလူအများကထောက်ခံနေပေမဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေကနှောင့်နှင်းအောင်လုပ်တာဗီတိုနဲ့ပေချတာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်နေမည်အလိုက်စုဝေးနေတဲ့လူနည်းစုအုပ်စုတွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့အတိအမှပြုမှုအခွင့်အလမ်းတွေပေးနိုင်ပါတယ်။သို့တော့လူနည်းစုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူနည်းစုတွေကြတော့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရနိုင်ပါတယ်။တိုင်းဒေသအကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေကို identity ဝိတ္တလက္ခဏာနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါအုပ်စုမတူညီတဲ့အခြားလူနည်းစုတွေပါဝင်နေဖို့များပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내အဆင့်မှာအဲ့ဒီလူနည်းစုတွေခွဲခြားဆက်ဆံမခံရဖို့ အကာအကွယ်ပေးမဲ့အမူပေါင်းကို Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပြီးတနိုင်ငံလုံးမှာလူအခွင့်အရေးတွေကိုတန်းတူအကာအကွယ်ပေးပါတယ်။လူနည်းစုအခွင့်အရေးတွေကိုတည်တံ့အကာအကွယ်ပေးထားတာလည်းရှိပါတယ်။ Federal စနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဟာခွဲထွက်ခြင်းကိုအားပေးရရောက်တယ်လို့ဆိုကြတာလည်းရှိပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေဒေသတစ်ခုကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အများအပြားပေးလိုက်တဲ့အခါပိုပြီးတောင်းဆိုမလားလို့ဆိုရင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Federal နိုင်ငံအများစုမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့နေနမိတ်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် အတိအလင်းအာမခံချက်တွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်စိုးရိမ်တယ်လို့မဟုတ်ပဲ Federal စနစ်ဟာလက်တွေ့မှာနိုင်ငံကိုမပြိုကွဲအောင်ထိမ့်သိမ်းပေးနိုင်တဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြစ်တီ Federal Democracy မှာခွဲထွက်သွားတဲ့တည်တည်မရှိကြောင်းကိုလည်းမှတ်ထားထားတင်ပါတယ်။ဆွလိုက်စနစ်ကတော့နိုင်ရှင်လေ့လာတဲ့ရှူတောင်းကနေပင်မတွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကိုဖော်ပြခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခင် slide များမှာတွေးခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ Federal စနစ်အများစုမှာ ပင်မတွင်ပင်လက္ခဏာတွေတူညီပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးပုံကတော့ Federal စနစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြပါဘူး။ဥပမာ Federal နိုင်ငံများမှာအတူတကွအုပ်ချုပ်မှု Share Rules ကိုဖော်ဆောင်ပုံဒါမှမဟုတ်မတူညီတော့အစိုးရအဆင့်များအကြားတာဝန်ခွဲဝေပုံတွေအများကြီးကွာခြားကြပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာ Federal System ပုံ Design အပိုင်းရွေးချယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဘာတဝန်းကနိုင်ငံအသီးသီးကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်ထိလေ့လာပြီးချိန်မှာ Federal စနစ်တရတည်ထောင်ဖို့စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံတင်နည်းမရှိဘူးဆိုတာသတိပြုဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ slide 73ကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့အစိုးရအဆင့်၂ဆင့်သို့မဟုတ်၂ဆင့်ထက်ပိုရရှိခြင်းနဲ့၎င်းတို့မှာရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတည်ခြားစီဖွဲ့စည်းထားရှိခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်း Federal စနစ်မှာအစိုးရအဆင့်အနည်းဆုံး၂ဆင့်ထားပြီးနိုင်ငံတော်ကိုစုဖွဲ့ပါတယ်။အစိုးရအဆင့်တစ်ဆင့်စီမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအနှင်းထားတဲ့တာဝန်တွေတည်တံ့စီရှိပါတယ်။ဒီတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ဖို့အစိုးရအဆင့်တစ်ဆင့်စီမှာပြည်သူလူထုကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေစုဖွဲ့ထားရပါတယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်အများစုမှာပြည်နယ်တွေကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေဟာဖက်ဒရယ်အဆင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေလိုပဲပုံစံတူအသေးစားဖွဲ့စည်းထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုရင် Federal အဆင့်နဲ့ပြည်နယ်အဆင့်တွေမှာအစိုးရကတာမတအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်အားလုံးမှာပြည်နယ်လွတ်တော်နဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုပြည်နယ်လူထုကတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပါတယ်။ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းရဲ့အကြီးအကဲအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းခွင့်မရှိပါဘူး။ပြည်နယ်လွတ်တော်ကလည်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုယာထုတာဝန်ကထုတ်ပယ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဆွဆွဲပြစ်တင်ဖြုတ်ချတာပဲလုပ်လို့ရပါမယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအပေါ်ဩဇာတက်ရောက်မှုနည်းပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရောပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရောပြည်သူလူထုကတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တရားနီလန်ကြမှု legitimacy ရှိပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ Federal အဆင့်နဲ့ Länder လို့ခေါ်တဲ့ပြည်နယ်အဆင့်တို့ဟာပါလီမန်စနစ်ဝန်ကြီးချုပ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးပါတယ်။ပြည်နယ်တစ်ခုစီမှာတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့လွှတ်တော်ရှိပါတယ်။လွှတ်တော်ကအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအကြီးအကဲကိုရွေးချယ်အမည်စင်းတင်ပါတယ်။ Minister President ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ပြည်နယ်လွှတ်တော်ထဲမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရေးအတွက်အများဆုံးပါတီတို့မဟုတ် ပါတီအများညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်က Minister President ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လေရှိပါတယ်။ပြည်내လွတ်တော်ကပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်내ဝန်ကြီးအဖွဲ့ကိုအယုံအကြည်မရှိအဆိုတင်သွင်းပြီးအဆိုအနိုင်ရရင်ဖြုတ်ချနိုင်ပါတယ်။ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ကပြည်내လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများဆုံးရတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်내လွတ်တော်အပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုများပြားပါတယ်။နီပေါနိုင်ငံမှာ Federal နဲ့ပြည်내အဆင့်အစိုးရများကပါလီမန်စနစ်ဝန်ကြီးချုပ်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်내လူထုကပြည်내လွှတ်တော်ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ပါတယ်။ နီပေါတာမတကပြည်နယ်အားလုံးမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသူဦးစီခန့်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြည်နယ်လွတ်တော်မှာကိုယ်စားလှယ်အများစုရတဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်ကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ခန့်အပ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအဆောင်အယောင်ရာထူးနေရာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတာပြည်နယ်ဝန်ကြီးအဖွဲ့ကိုရွေးချယ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်တာလည်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများကပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုတာဝန်ခံရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အားလုံးဓာတ်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွတ်တော်ရှိပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအကြားမှတာမဒကရွေးချယ်ပါတယ်။တာမဒကရွေးချယ်သူကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီမှသာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်လွှတ်တော်ကညှင်းပယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်တွေ့မှာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ခြင်းဟာတာမဒလက်သွင်းမှာလုံးလုံးလျားလျားရှိပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေဟာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံခြင်းမရှိဘဲ တမဒထံတာဝန်ယူတာဝန်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Federal နိုင်ငံတွေမှာကျင့်သုံးလေ့ရှိတဲ့လုံနီလုံဟန်နဲ့ကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အများစုဟာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်ပြည်သူလူထုထံတို့မဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ထံတိုက်ရိုက်တာဝန်ခံခြင်းမဟုတ်ပဲတမဒထံတာဝန်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ slide 14ကတော့ Federal အဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်မှာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်ကနေပါဝင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်အတူတကွအုပ်ချုပ်မှု share rules အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Federal စနစ်မှာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေက Federal နိုင်ငံရေးရာမှာအခမ်းကဏ္ဍပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုမှာပါဝင်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အတန် Voice နဲ့ Federal အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြီးကြပ်နိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအချို့လည်းရှိပါတယ်။ Federal ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရမှာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ကိုစားပြုပါဝင်နိုင်အောင် Federal နိုင်ငံတွေက အစီအမံအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ Federal နိုင်ငံအများစုမှာပြည်နယ်တွေ Federal အဆင့်မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ဥပဒေပြုကဏ္ဍမှာလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ချွင်းချက်အနည်းငယ်ရှိပေမဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာအထက်အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ထားရှိပြီးအထက်လွှတ်တော်ကတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေဒါမှမဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုလေ့ရှိပါတယ်။ဖက်ဒရယ်မူဝါဒချမှတ်ရေးမှာပြည်နယ်တွေရဲ့ဩဇာတက်ရောက်နိုင်မှုတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုကိုအားကောင်းစေနိုင်မှုအတိုင်းအတာကို အထက်လွှတ်တော်မှာဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်ဆိုတာရဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့စနစ်နဲ့အထက်လွှတ်တော်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကတတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ တခါတရံအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတရားစီရင်ရေးပိုင်းနဲ့အခြား Federal အဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေကကိုစားပြုပါဝင်ကြပါတယ်။အခြား Federal အဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာကတော့တီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ကော်မရှင်စသည်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Federal စနစ်ကိုစီစဉ်ရမှာအကျိုးသက်ရောက်ပါဝင်သူများကတခါတရံ Federal အဆင့်မှာကိုစားပြုတဲ့စနစ်ကိုအာယုံမစိုက်မိပဲအစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားတာဝန်ခွဲဝေမှုအစီအမံတွေ self rule ကိုသာအာယုံစိုက်မိတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Federal အဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေကိုစားပြုမှုနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိစေဖို့အဖွဲ့အစည်းပိုင်းအစီအစဉ်တွေဟာ Federal စနစ်အောင်မြင်မှုရဖို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်များ Federal မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရမှာကိုစားပြုပါဝင်နိုင်တဲ့အခါ Federal နိုင်ငံတော်နဲ့မူဝါဒတွေကိုမိမိတို့နိုင်ငံတော်မိမိတို့မူဝါဒတွေဆိုပြီးခံယူမှုရှိလာပါတယ်။ဒီတော့မှ Federal မူဝါဒတွေဟာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေမှာထိရောက်မှု တရားနိလန်ကြဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်မှုလက်ခံမှုတွေတိုးမြင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အတူတူကအုပ်ချုပ်မှု share rule ရှိခြင်းဖြင့် Federal အဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့တာဝန်တွေခွဲဝေခြင်းဆိုင်ရာသဘောကွဲလွဲမှုကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့မကျေနပ်မှုတွေနှဲပါတက်တာစေနိုင်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို Federal အဆင့်ကိုပေးထားတယ်ဆိုရင်တောင်အတူတူကအုပ်ချုပ်မှု share rules မူကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေဟာ Federal အဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်မှာပါဝင်နိုင်ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေချမှတ်ရန်မှာလည်းပါဝင်ပြောဆိုခွင့်ရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ slide 55ကတော့ Federal အဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်မှာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်များပါဝင်ခြင်းအတူတူကအုပ်ချုပ်မှု share rule နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထက်လွှတ်တော်များကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Federal အဆင့်ဥပဒေပြုလုပ်ငန်းစဉ်မှာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေကဩဇာတက်ရောက်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကအထက်လွှတ်တော်စစ်စင်တည်ထောင်ထားရှိပုံအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် အထူးသဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်မူတည်မှာဖြစ်ပါတယ်။အထက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုရွေးချယ်တဲ့နီလန်တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်များအကြားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရေးအတွက်ခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးတဲ့နီလန်ဥပဒေပြုလုပ်ငန်းစဉ်မှာအထူးသဖြင့်ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအပေါ်အထက်အောက်လွတ်တော်နဲ့သဘောကွဲလွဲတဲ့အခါအထက်လွတ်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရှင်လေ့လာတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အထက်လွတ်တော်မှာပါဝင်သူတွေနဲ့အထက်လွတ်တော်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေဟာဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအများကြီးကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာစီနိတ်အထက်လွတ်တော်ကိုပြည်내အားလုံးကအထက်လွတ်တော်အမတ်2ဦးစီတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပါတယ်။ဒီအစဉ်အမှန်ကတော့ပြည်내ရဲ့အားလုံးလူဦးရေဘလောက်ရှိရှိဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရမှာအလေးအဆသူပါဝင်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ9သိန်း8000တာရှိတဲ့ဝိုင်ယိုမင်ပြည်နယ်နဲ့လူဦးရေ39တန်းရှိတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တို့ဟာအထက်လွတ်တော်အမတ်အရေးအတွက်တူညီပါတယ်။ နောက်ပြီးစီးနိတ်မှာဥပဒေကြမ်းတွေအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပယ်ချနိုင်တဲ့ဗီတိုအာဏာရှိပါတယ်။အဆိုပြုထားတဲ့ဥပဒေကြမ်းတွေကိုအထက်လွှတ်တော်ကလက်မခံဘူးကန့်ကွက်ရင် House of Representatives အောက်လွှတ်တော်ကကန့်ကွက်ချက်ကိုကျော်လွှားပြီးဥပဒေပြုလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြည်နယ်တွေဟာ Federal အဆင့်ဥပဒေပြုရေးမှာစီးနိတ်ကနေပါဝင်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အတန် voice အများကြီးရှိပါတယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ Bundesrat အထက်လွှတ်တော်ကိုပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကအခန့်အစေလွတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဖွဲ့စည်းပါတယ်။အဲဒီကိုယ်စားလှယ်များမှာမိမိသဘောအလျောက်လွတ်လပ်စွာမေးပေးခွင့်မရှိဘဲသက်ဆိုင်ရာပြည်내အစိုးရကတာဝန်ပေးညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းမေးပေးကြရပါတယ်။ဒီစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက Federal အဆင့်ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ပြည်내တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလူဦးရေပေါ်မူတည်ပြီးအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်မတူညီပါဘူး။ လူဦးရေအများဆုံးပြည်နယ်ကလူဦးရေနည်းတဲ့ပြည်နယ်တွေထက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အလေးအဆပိုများပါတယ်။ဂျမန်အထက်လွှတ်တော် Bundesrat ဟာပြည်နယ်တွေအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိတဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုတာလင်ချွင်းချက်မရှိဗီတိုနဲ့ပယ်ချခွင့်ရှိပါတယ်။အခြားဥပဒေကြမ်းတွေဆိုရင်တော့အထက်လွှတ်တော်ကကန့်ကွက်လဲအောက်လွှတ်တော်ကထက်ဝက်ကျော်တဲ့မဲအများစုနဲ့ကျော်လွှားပြီးဥပဒေပြုနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရာဂျာဆဘာအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြည်내လွှတ်တော်များကတင်မြှောက်ပါတယ် လူထုကတိုက်ရိုက်မဟုတ်ပဲတွယ်ဝိုက်ရွေးကောက်တင်မြောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်များရဲ့လူဦးရေအလိုက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်ကိုတတ်မှတ်ထားပါတယ်။လူဦးရေအများဆုံးနေရာ၄တန်းရှိတဲ့ Uttar Pradesh ပြည်နယ်ကအထက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်86ဦး၊လူဦးရေနည်းတဲ့6သိန်း1000တာရှိတဲ့ Sikkim ပြည်နယ်က12ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေပြုရာမှာအောက်လွတ်တော်နဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဟန်ချက်ညှိတာနဲ့ပတ်သက်လို့ Rajya Sabha မှာဆိုင်းငံ့ဗီတိုတာရှိပါတယ်။အထက်နဲ့အောက်လွတ်တော်နေရာဥပဒေမူကြမ်းအပေါ်သဘောမတူညီနိုင်ရင် အထက်အောက်လွတ်တော်နှစ်ရက်ပေါင်းအစည်းအဝေးခေါ်ပါတယ်။အောက်လွတ်တော်ကကိုယ်စားလှယ်အရေးအတွက်များတာကြောင့်သဘောကွဲလွဲမှုကိုဖြေရှင်းရမှာအောက်လွတ်တော်ကဒါမလွဲမသွေအလေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာပြည်နယ်များအမျိုးသားကောင်စီ NCOP ကိုကိုပြည်နယ်စီမှကိုယ်စားလှယ်10ဦးစီဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်တူးချင်းစီ၏ရေဘူးရစုဖွဲ့မှုဒီပြည်နယ်လွတ်တော်နဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှစ်ခုစလုံးကိုကိုစားပြုရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ခုစီကိုပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထဲမှပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်မှရွေးချယ်တော့အထူးကိုယ်စားလှယ်၃ဦးပါတီညီမျှမှုကိုအခြေခံ၍ပြည်နယ်လွတ်တော်က၎င်းတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များမှရွေးချယ်ထားတော့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်၆ဦးတို့ပဲဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်အပြင် municipal အဆင့်အစိုးရကိုကိုစားပြုတော့10ဦးကိုယ်စားလှယ်များလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ municipal ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်မရှိပါဘူးပြည်နယ်များအမျိုးသားကောင်စီသည်အမျိုးသားဥပဒေမူကြမ်းအားလုံးကိုတုံးတက်တော်လဲ ပြည်နယ်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည့်ဥပဒေကြမ်းများအပေါ်တွင်ပုံမဩဇာရှိပါသည်အထက်လွှတ်တော်ဟာပြည်နယ်များကိုအကျိုးသက်ရောက်သည့်ဥပဒေမူကြမ်းများကိုဗီတိုအာနာ၃ဆိုင်းငံနိုင်ခွင့်ရှိပြီး၎င်းကိုအောက်လွတ်တော်၏၃ပုံ၂ပုံထောက်ခံမဲဖြစ်တာဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ပြည်နယ်များကိုအကျိုးသက်ရောက်တဲ့မူကြမ်းများအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစုပေါင်းမဲဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်တဦးစီမှာမဲတမဲစီတာရပြီး၎င်းကိုယ်စားလှယ်မှာပြည်နယ်လွတ်တော်၏ညွှန်ကြားချက်အပေါ်လိုက်၍မဲပေးရပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ပြည်내များရဲ့တာဝန်များကိုအကျိုးမသက်ရောက်တဲ့မူကြမ်းများအပေါ်ပြည်내များအမျိုးသားကောင်စီရဲ့ကန့်ကွက်မှုများကိုတာမန်အများစုထောက်ခံမဲစနစ်နဲ့ခြေပနိုင်ပါတယ်။၎င်းကိုအောက်လွတ်တော်ရဲ့၃ပုံ၂ပုံထောက်ခံမဲဖြစ်တာဖြစ်သိမ့်နိုင်ပါတယ်။ပြည်내များကိုအကျိုးမသက်ရောက်တော့မူကြမ်းများအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအထက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သူဦးစီကိုဆန္ဒမဲတမဲစီနဲ့သူဦးချင်းစီမဲပေးခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေကရွေးကောက်ခံအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်12ဦးစီ တမတော်သားအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၄ဦးစီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ဥပဒေပြုအရာမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်ဟန်ချက်ညှိထားမှုအနေနဲ့ကတော့အမျိုးသားလွတ်တော်မှာဆိုင်းငံ့ပြီးသူပဲရှိပါတယ်။ဥပဒေမူကြမ်းတရက်ကိုလွတ်တော်နေရသဘောမတူဘူးဆိုရင်လွတ်တော်နေရပေါင်းအစည်းအဝေးခေါ်ယူပါတယ်။ပြည်သူ့လွတ်တော်ကကိုယ်စားလှယ်အရေးအတွက်ပုံများတာကြောင့်အငင်းပွားမှုကိုဖြေရှင်းရမှာမလွဲမသွေအလေးတာပါတယ်။ slide 16ကလည်း Federal အဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရမှာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်ကပါဝင်ခြင်း အတူတူကအုပ်ချုပ်မှုရှယ်ရူအကြောင်းကိုဆက်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်ကပြည်နယ်များကိုကိုစားပြုခြင်းအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍမှာပြည်နယ်တွေပါဝင်မှုအဆင့်တစ်ခုခုရှိစေဖို့အစီအမံတွေကိုလည်း Federal နိုင်ငံအချုပ်မှာတွေ့ရပါတယ်။ထိုကဲ့သို့သောတိကျအစီအမံများမှာတာမတရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့အပေါ်မှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာတာမတလောင်းသူဦးဟာတာမတအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရဖို့မဲအများစုရရှိရမယ့်အပြင်ပြည်နယ်အ ਨੇ ဆုံး၃ပုံ၂ပုံမှာမဲ25ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရရှိရပါမယ်။ ကိုမိုရိုစ်မှာတမဒတာဝန်ကိုပြည်내အသီးသီးကအလှည့်ကျရွေးကောက်ပြီးထမ်းဆောင်လေးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုအသက်ခံပါတီများကတပိတ်မောက်တဲ့အငင်းပွားဖွဲ့ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲပြီးတဲ့နောက်2018ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပယ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာမှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအကြီးအကဲကိုအဖွဲ့ဝင်3ဦးပါတဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်၃ဦးပါတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပြည်내နှစ်ပြည်နယ်မှာဒေသအလိုက်ကျင်းပပါတယ်။ Bosnia Herzegovina Federation မှကိုယ်စားလှယ်၂ဦးကိုတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်ပြီး Republika Srpska မှကိုယ်စားလှယ်2ဦးကိုတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်ပါတယ်။ slide 19ကလည်း Federal အဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရမှာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်ကပါဝင်ခြင်းအတူတူကအုပ်ချုပ်မှု share rule အကြောင်းဆက်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ နဲတော့နဲပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာတရားစီရင်ရေးအပိုင်းမှာလည်းပြည်နယ်တွေကိုကိုစားပြုပါဝင်စေပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာတရားသူကြီး၉ဦးရှိပါတယ်။၃ဦးကိုပြင်သစ်စကားပြောတဲ့ကွစ်ဘက်ပြည်နယ်ကနေဖြစ်ရမလို့တတ်မှတ်ပါတယ်။ဂျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေကိုတရားသူကြီး6ဦးကကိုစားပြုပါတယ်။ Bosnia Herzegovina ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားရုံးမှာ Bosnia နဲ့ Herzegovina Federation မှတရားသူကြီး၄ဦးနဲ့ Republica Subsca မှာတရားသူကြီး2ဦးတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။တရားသူကြီးတွေကိုပြည်내လွှတ်တော်များကရွေးချယ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးတွေခန့်အပ်မယ်ဆိုရင်ဗဟိုအစိုးရကပြည်내ရှိနေချုပ်များနဲ့တိုင်ပင်ပြီးခန့်အပ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့အစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အစိုးရများပါဝင်တဲ့အစီအမံများနဲ့ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ Federal အဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရမှာပြည်내တွေပါဝင်နိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ။ဥပမာတောင်အာဖရိကမှာ President ကိုတနေသိန်းကောင်စီတမ္မတဤညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ရေးကောင်စီကိုပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်များ Federal အဆင့်ကတမ္မတနဲ့ဗန်ဒိုင်ဝန်ကြီးအပါအဝင်အရေးပါတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များပါဝင်ပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ပြည်내တွေကအမျိုးသားအဆင့်မူဝါဒတွေအပေါ်ဒီကောင်စီကသစင်ဩဇာတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။တမ္မတရဲ့ညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ရေးကောင်စီဟာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးကဏ္ဍအများနဲ့ဆိုင်တဲ့မူဝါဒတွေကိုကင်တွယ်ပါတယ်။ အလားတူနီပေါနိုင်ငံမှာ Interprovincial Council ပြည်နယ်များကောင်စီဖွဲ့စည်းထားပြီး Federal အဆင့်ကဝန်ကြီးများဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးပြည်နယ်အားလုံးကပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များပါဝင်ပါတယ်။သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းအချို့တော့မူဝါဒများကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။အစိုးရများဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးအစီအမံအမျိုးအစားအသီးသီးနဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုဒီဆွေးနွေးချိန်နောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်ထပ်ပြီးဆွေးနွေးလေ့လာပါဦးမယ်။ မကြာခဏထက်နည်းပြီး Federal အဆင့်ကတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ကော်မရှင်တွေမှာလည်းတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်များကိုစားပြုပါဝင်စေနိုင်ပါတယ်။တောင်အာဖရိကကပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကော်မရှင်မှာပြည်နယ်အားလုံးကကိုယ်စားလှယ်တဦးစီပါဝင်ပါတယ်။ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကတော့ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းစုဖွဲ့ပုံကိုအကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့စီမံများအဆိုပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပိုပြီးအရေးကြီးတာကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်နိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် Federal အစီအမံကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်ပါဝင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် Federal အဆင့်နဲ့ပြည်နယ်အလုံးတို့မဟုတ် ပြည်နယ်အများစုရဲ့သဘောတူညီချက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုပြဋ္ဌာန်းလေ့ရှိပါတယ်။ပို၍အသေးစိတ်ကိုနောက်တင်ပြချက်တွေမှာကြည့်ပါမယ်။ Slide 18ကတော့ဥပဒေပြုတာဝန်ကိုအစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြင့်ခွဲဝေပေးခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာဥပဒေပြုတာဝန်များကို Federal အဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်အကြားခွဲခြားထားပါတယ်။ Federal နိုင်ငံတွေမှာဥပဒေပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုဘလို့ခွဲဝေရင်အကောင်းဆုံးလဲအဖြေရှာတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်မိကွန်းအချို့ကတော့ပထမဦးဆုံးဘယ်ဥပဒေပြုတာဝန်ကိုဘယ်အစိုးရအဆင့်ကကျင့်သုံးမှာလဲ။ဒုတိယကတော့ အစိုးရအဆင့်အသီးသီးကဘယ်အလောက်တာဝန်အမျိုးအစားတွေရရှိမယ်ဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲသူများစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အချို့မူဝါဒနယ်ပယ်များအတွက် Federal အဆင့်နဲ့သို့မဟုတ်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်တိုင်းဒေသအကြီးအဆင့်မှာတည်တံ့တာဝန် exclusive responsibility ပေးဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။တည်တံ့ဆိုတာကတော့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဆင့်ကအတားလင်ဥပဒေပြုနိုင်မယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။အခြားမူဝါဒနယ်ပယ်များမှာတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့တာဝန်ကို Federal အဆင့်နဲ့ပြည်내အဆင့်ခွဲဝေကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုတော့အတူတူကလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများထပ်တူပြုအာဏာများလို့ခေါ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့အစိုးရအဆင့်နှစ်ဆင့်လုံးကကျင့်သုံးနိုင်တဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာသားတွေထဲမှာရှိသမျှလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအကုံဆုံးအောင်ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အတိအလင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့ဘယ်အစိုးရအဆင့်ကတာဝန်ယူမလဲဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲသူများအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ကျွမ်းကျန်အာဏာတွေ residual powers လို့ခေါ်လို့ရှိပါတယ်။ စဒုထအနေနဲ့ Federal အဆင့်ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေတွေမညီမညွတ်ဆန့်ကျင်နေတာတခါတရံရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရင်ဘယ်ဥပဒေကလွှမ်းမိုးမလဲဆိုတာကို Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာသတ်မှတ်ဖော်ပြထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဥပဒေပြုခွင့်အာဏာအပြင် ဘယ်အစိုးရအဆင့်ကမူဝါဒအသီးသီးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတ်မှတ်ဖော်ပြလေးရှိပါတယ်။ Federal စနစ်အများအပြားမှာအစိုးရအဆင့်တစ်ဆင့်စီကမိမိတို့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေများကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တာဝန်ယူပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံလိုတချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ Federal ဥပဒေအများစုကို ပြည်နယ်တွေကတာဝန်ယူအကောင့်ထဲပေါ်ပါတယ်။ slide 19ကတော့ဥပဒေပြုခွင့်တာဝန်စရာများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ဥပဒေပြုတာဝန်ခေါ်ဝေရေးအတွက်အာဏာတို့မဟုတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်စည်းရင်တစ်ခုတို့မဟုတ်အများပါဝင်လေးရှိပါတယ်။ဒီစည်းရင်တွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာသားအတွင်းမှာထည့်သွင်းဖော်ပြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်များသောအားဖြင့်စာသားရဲ့အဆုံးမှာဇယားနဲ့ဖော်ပြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြေအများအပြားရှိတဲ့အချို့ကိုအောက်မှာမိမောင်းထုတ်ပြထားပါတယ်။အချို့နိုင်ငံတွေမှာဥပမာအာဂျင်တီးနားပါကစ္စတန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖက်ဒရယ်အဖွဲ့အစည်းတွေလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မူဝါဒနယ်ပယ်တွေကိုဖော်ပြတဲ့စီရင်တစ်ခုတာလင်ထားရှိပါတယ်။လုတ်ပိုင်ခွင့်ကတော့တီးတန့်လုတ်ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်အတူတကွထပ်တူပြုလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဖော်ပြမထားတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေဆိုလိုတာကကျွင်းကြံအာဏာတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံလိုအခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့စည်းရင်းနှစ်ခုထားရှိပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်တည်တံ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာစည်းရင်းနဲ့ Federal အဆင့်ရဲ့တည်တံ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာစည်းရင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။အတူတကွလုတ်ပိုင်ခွင့်စည်းရင်းတည်တည်လေးတစ်ခုလည်းပါပါသေးတယ်။ကနေဒါမှာကျွင်းကြံအာဏာကို Federal အဆင့်ကရရှိပါတယ်။အချို့နိုင်ငံတွေဥပမာအိန္ဒိယ၊နီပေါနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမှာတော့ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအတူတကွကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ထပ်တူပြုလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ Federal အဆင့်ရောတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်ရော ဥပဒေပြုနိုင်တဲ့နယ်ပယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ Federal ဥပဒေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဥပဒေမညီမညွတ်ဆန့်ကျင်နေရင်တာမန်အားဖြင့် Federal ဥပဒေကတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဥပဒေအပေါ်လွှမ်းမိုးပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာမတူညီတဲ့စည်းရင်းတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ပြည်နယ်များရဲ့တည်တံ့လုပ်ပိုင်ခွင့်စည်းရင်းတစ်ခုနဲ့ပြည်နယ်များနဲ့ Federal အဆင့်ကျင့်သုံးပြီးအတူတူကလုပ်ပိုင်ခွင့်ထပ်တူပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်များစည်းရင်းတစ်ခုတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွင်းကြံအာဏာကို Federal အဆင့်ကိုပေးထားပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိတဲ့မူဝါဒနယ်ပယ်တွေကိုဘယ်အစိုးရအဆင့်ကတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာလဲ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအများစုမှာအတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဩစတြေးလျအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွေမှာကျွင်းကြံအာဏာတွေကိုပြည်နယ်များကရယူပါတယ်။နီပေါ်အိန္ဒိယနဲ့တောင်အာဖရိကမှာတော့ကျွင်းကြံအာဏာတွေက Federal အစိုးရအဆင့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဖြစ်ပါတယ်။ slide 20ကတော့ဘယ်အစိုးရအဆင့်ကဘယ်တာဝန်တွေကိုရရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အစိုးရအဆင့်ကဘယ်တာဝန်တွေကိုကျင့်သုံးသင့်တယ်လဲသတ်မှတ်ရမှာအထောက်အကူပြုနိုင်မဲ့စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အချို့ကိုလေ့လာပါမယ်လုတ်ပန်ခွင့်တရက်ကိုထိရောက်စွာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အစိုးရအဆင့်တွေထဲကအနိုင်ဆုံးအစိုးရထံကိုအဲ့ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေပေးရလေးရှိပါတယ်။ဒါကို Principle of Subsidiarity အထောက်အကူပေးမှုလို့ခေါ်ပါတယ်။ အထက်အဆင့်များမှာဖြစ်နိုင်ရင်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ပဲအောက်အဆင့်များလုပ်နိုင်ရန်အထောက်အကူပေးရမှုဖြစ်ပါတယ်အထောက်အကူပေးရမှုကိုကျင့်သုံးပြီးအာဏာခွဲဝေမယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကို Federal အာဏာပိုင်တွေကသူတို့ချီတက်တက်တည်တံ့ကျင့်သုံးခွင့်ရပါတယ်ဥပမာကာကွယ်ရေးနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒစာချုပ်အတည်ပြုခြင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာစီးမြင့်တွေတပြေးညီထားရှိဖို့လိုတဲ့မူဝါဒနေပေတွေကိုလည်း Federal အဆင့်ကပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ဥမာငွေကြေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးအလေးတင်းတောင်းအချိန်အသွဲမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေတို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေကတော့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်မှာအထက်ရောက်ဆုံးကျင့်သုံးနိုင်မဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အားဖြင့်ဒေသန္တရအခြေအနေနဲ့အဝင်ကွန်ကြဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့မူဝါဒနေပေတွေမှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဒေသန္တရအခြေခံအဆောက်အုံတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းရေးဒေသန္တရတည်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုမူဝါဒတို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Federal အဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အဆင့်အတူတကွအကျင့်သုံးတဲ့တာဝန်များထပ်တူပြုတာဝန်တွေလည်းရှိပါတယ်။တာမန်အားဖြင့်နှစ်ဆင့်လုံးကခွဲဝေပြီးကျင့်သုံးတဲ့အာဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတနိုင်ငံလုံးအတွက်အနိုင်ဆုံးစံနှုန်းတွေသတ်မှတ်ပေးရန်လိုအပ်တဲ့နေပယ်မူဝါဒတရားပါဝင်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာဒေသန္တရအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်လဲလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးဆိုရင် Federal အဆင့်ကပင်မတင်ယွန်းညွန်းတန်း စာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းဆရာဆရာမအရေးအချင်းပြည့်မီရေးတတ်မှတ်ချက်များစသည်တို့ဆိုင်ရာစံနှုန်းများပြဋ္ဌာန်းခြင်းကိုကင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေကတင်ယွန်းညွန်းတန်းရေးဆွဲရေးနဲ့တင်ယွန်းညွန်းတန်းကိုဒေသန္တရပဂတိအခြေအနေနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရေးဒေသန္တရဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေထည့်သွင်းတာမျိုးဆရာဆရာမအများကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေးနဲ့ကြီးကြပ်ရေးတွေကိုတာဝန်ယူနိုင်ပါတယ်။ slide 27ကတော့ဥပဒေပြုတာဝန်များကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအသီးသီးမှာဥပဒေပြုတာဝန်တွေခွဲဝေပုံကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါအားလုံးလိုလိုက Federal အစိုးရအဆင့်ကိုကာကွယ်ရေးနိုင်ငံခြားရေးနဲ့ငွေကြေးလိုမျိုးနိုင်ငံတော်ကဆောင်ရွက်တဲ့မူဝါဒနယ်ပယ်တွေကိုတည်တံ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပါတယ်။ဒီလောက်အထိပဲဆင်တူကြပြီးအစိုးရအဆင့်အသီးသီးကိုအခြားတာဝန်တွေခွဲဝေပုံမှာတော့ Federal စနစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုများစွာကွာခြားပါတယ်။ Federal စနစ်တိုင်းသူနီသူဟန်နဲ့ဥပဒေပြုတာဝန်တွေကိုခွဲဝေထားကြပါတယ်။ဗဟိုချုပ်ကင်မှုရှော့ချတဲ့အဆင့်ချင်းလည်းမတူကြပါဘူး။ မလေးရှားနိုင်ငံလိုမျိုးဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအများပြားတဲ့စနစ်တွေမှာ Federal အစိုးရကအဓိကမူဝါဒနယ်ပယ်တွေအပေါ်တီးတန့်သူ့သစင့်တီးကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိပါတယ်။ကျွင်းကြံအာဏာတွေကိုလည်း Federal အာဏာပိုင်များကပဲယူပါတယ်။ဒီလိုမဟုတ်တာကတော့ဆွစ်ဇာလန်ကနေဒါနဲ့ Australia လိုမျိုးဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုနယ်တဲ့ Federal စနစ်တွေမှာပြည်내အဆင့်ကမူဝါဒနယ်ပယ်အများအပြားမှာတီးတန့်ဖြစ်စေ Federal အဆင့်နဲ့အတူတကွဖြစ်စေဥပဒေပြုခွင့်ရရှိပါတယ်။ကျွင်းကြံအာဏာခွဲဝေပုံပေါ်မူတည်ပြီး ပြည်နယ်များဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာမပါရှိတဲ့မူဝါဒနယ်ပယ်တွေမှာလည်းဥပဒေပြုခွင့်ရနိုင်ပါသေးတယ်။ဥပမာဆွစ်ဇာလန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဖြစ်ပါတယ်။ slide 22ကတော့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာများခွဲဝေခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားဥပဒေပြုတာဝန်တွေကိုခွဲဝေပေးတဲ့အပြင်အဲ့ဒီမူဝါဒတွေကိုအကောင့်အထည်ဖော်ရင်းတာဝန်တွေကိုလည်းအစိုးရအဆင့်အသီးသီးကိုခွဲဝေပေးလိရှိပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအားလုံးမှာတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်များကမိမိတို့ရဲ့ဥပဒေတွေကိုကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်စီမံကန့်တွယ်ပါတယ်။ပြည်နယ်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်တွေဟာဥပဒေပြုရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေနဲ့အလားတူဖြစ်လေရှိပါတယ်။ဒါကတော့ပြည်နယ်တွေကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်မူဝါဒချမှတ်ပြီးအကောင့်တွေပေါ်ဖို့နဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတော်တော်များအာမခံချက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အချင်းချင်းဖြစ်စေ ဖက်ဒရယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အကြားဖြစ်စေအစိုးရအများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအမံတွေကိုတော့လိုက်နာရပါတယ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအများအပြားမှာဖက်ဒရယ်အစိုးရကလည်းဖက်ဒရယ်ဥပဒေတွေကိုကင်တွယ်အုပ်ချုပ်စီမံပါတယ်ဖက်ဒရယ်လွှတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းအစီအမံတွေကိုအုပ်ချုပ်စီမံဖို့နဲ့ဥပဒေတွေကိုအကောင့်ထဲဖို့ဖို့ဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာ Federal အဆင့်အတွက် Federal ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ရှိပြီးအုပ်ချုပ်စီမံမှုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့ဂျာမနီလိုအချို့ Federal နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအာဏာတွေကဖက်ဒရယ်ဥပဒေပြုအာဏာတွေထက်နည်းပါးကျဉ်းမြောင်းပါတယ်။အချုပ်မူဝါဒနယ်ပယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အဆင့်ကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေမဲ့အဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုပြည်နယ်ကတာဝန်ယူပြီးအကောင့်အထည်ဖော်ပါတယ်။ချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်းအရေးယူပေးရပါတယ်။ဒီလိုအစီအမံမျိုးမှာဘယ်လိုဖက်ဒရယ်ဥပဒေအမျိုးအစားကိုပြည်နယ်တွေကကင်ပါလဲ။ Federal ဥပဒေတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေကကင်တွယ်ကျင့်သုံးရမှာလဲ Federal အာဏာပိုင်များကဘယ်အတိုင်းအတာအထိကြီးကြပ်နိုင်မှာလဲဆုံးဖြတ်ထားဖို့လိုပါတယ် Federal ဝန်ကြီးများနဲ့ပြည်နယ်တွေကကန္တာတူဝန်ကြီးများအကြားညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာဒီကိစ္စအထောက်အကူပြုဖို့အတွက် Federal အထက်လွှတ်တော်မှာပြည်နယ်အစိုးရတွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းပါတယ်အချို့နိုင်ငံတွေမှာ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာသက်ဆိုင်ရာအစိုးရနှစ်ခုအကြားသဘောတူညီမှုရှိပါက အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာများကိုအခြားအဆင့်သို့လွှဲပြောင်းခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲပြင်လွယ်မှုပမာဏကိုပေးထားပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာ၎င်းတို့နှစ်ဦးအကြားသဘောတူညီချက်ရှိပါကဖက်ဒရယ်ဝန်ကြီးဟာပြည်내ဝန်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်တွေပေးရနိုင်ပါတယ်။ထိုကဲ့သို့သောတာဝန်လွှဲပြောင်းမှုများကိုဖက်ဒရယ်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုရပါမယ်။ slide 23ကတော့ဘန်ဒါရေးဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့အခွန်ဘန်ဒါခိုးဝေခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအဆင့်အသီးသီးမှာလုပ်ငန်းတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ဖို့ ငွေကြေးအရင်းအမြစ်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ဒီအတွက် Federal အစီအမံအနေနဲ့ငွေကြေးရှာဖွေရန်နဲ့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာသုံးစွဲရန်ရန်တရားနဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ပြည်နယ်နဲ့ဒေသန္တရအကြားသက်ဆိုင်ရာတာဝန်များကိုခွင့်ဝေထားမှုကိုဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်အစိုးရအဆင့်အသီးသီးတွေဟာ၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒအကောင့်အထည်ဖော်ရာမှာလိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်အတွက်လုံလောက်တဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာကောက်ခံနိုင်သင့်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကနေဒါနဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာ ပြည်နယ်များနဲ့၎င်းတို့ရဲ့၎င်းတို့ရဲ့စီပင်တွေက၎င်းတို့နိုင်ငံရဲ့စုစုပေါင်းအခွန်ဘဏ္ဍာရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကိုကောက်ခံရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။မတူညီတဲ့အစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားပြည်သူဘဏ္ဍာကိုပြန်လည်ခွဲဝေပေးမှုအတော်နှဲပါပါတယ်။လက်တွေ့မှာဆိုရင်တော့အဆင့်အသီးသီးကအစိုးရတွေဟာ၎င်းတို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာကောက်ခံမရရှိနိုင်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင်ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းတရားနှစ်ရပ်ရှိပါတယ်။ပထမအချက်ကတော့ Federal နိုင်ငံတနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကအခွန်ဘာနာအခြေအနေတွေဟာမတူညီနိုင်ပါဘူး။တဘာဝတယံဇာတာအရင်အမြင့်နဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှိမ့်ကျတဲ့ပြည်နယ်တွေဟာဆိုရင်မိမိတို့လိုအပ်တဲ့အခွန်ဘာနာကိုမကောက်ခံနိုင်ပါဘူး။ဒုတိယအချက်ကတော့ Federal နိုင်ငံများအားလုံးနှိပါမှာ Federal အဆင့်အစိုးရတွေဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာအများစုကိုကောက်ခံကြပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနဲ့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် Federal အစိုးရဟာနိုင်ငံတော်အခွန်ဘဏ္ဍာစုစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုကောက်ခံကြပါတယ်။ ဩစတြေးလျနဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာဆိုရင်အခွန်ဘဏ္ဍာစုစုပေါင်းရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ကိုကောက်ခံကြပါတယ်။ဩစတြေးလျ၊ဘရာဇီးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဲ့သို့သောနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် Federal အဆင့်ဟာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကနေ85ရာခိုင်နှုန်းအထိကောက်ခံပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးတွေကြားအခွန်ဘဏ္ဍာကောက်ခံမှုစွမ်းဆောင်ရည်မတူညီတဲ့ရှိတာကြောင့်နဲ့များသောအားဖြင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်အစိုးရဟာအခွန်ဘဏ္ဍာအများစုကိုကောက်ခံတာကြောင့် Federal စနစ်အားလုံးဟာကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာတွေကို အစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြာမျှတအောင်ပြန်လည်ခွဲဝေရေးအစီအမံကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ဒီအစီအမံတွေဟာအဆင့်အသီးသီးကအစိုးရတွေကို၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုထောက်ပံ့ရတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေဟာလည်း၎င်းတို့ရဲ့ပြည်နယ်တွေအတွက်တူညီတဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုအဆင့်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ slide 24ကတော့ဗန္ဒာရေးဆိုင်ရာတာဝန်တွေကိုခွဲဝေခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေတစ်ခုချင်းစီဟာလက်ရှိအခြေအနေကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခွန်ဘာနာတမကောက်ခံခြင်းအစီအမံတွေဟာဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအသီးသီးအကြားမှာကြီးမားစွာကွဲပြားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့အဆင့်အသီးသီးအစိုးရတွေကြားမှာအခွန်ဘာနာများကောက်ခံခွင့်တာဝန်ကိုဖော်ပြပေးတဲ့ရေဘူးရအစည်းအမြစ်အချို့တွေတော့ရှိပါတယ်။အောက်ပါအချက်အချို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ပထမအနေနဲ့ဘလိုမျိုးအခွန်တွေကိုတော့ဘယ်နေရာမှာအထူးရောက်ဆုံးအလွယ်ကူဆုံးကောက်ခံနိုင်မလဲဆိုတာထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အရေးပါပါတယ်။အကြမ်းအဖြစ်တော့ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့အရာအပေါ်ကောက်ခံတဲ့အခွန်ဥပမာအဖြစ်စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဝင်ငွေခွန်အဲ့ဒီအခွန်တွေကိုတော့ Federal အဆင့်အစိုးရကကောက်ခံရင်ပုံမကောင်းမွန်ပြီးရွှေ့ပြောင်းနိုင်မှုနည်းတဲ့အရာအပေါ်ကောက်ခံတဲ့အခွန်တွေဥပမာပိုင်ဆိုင်မှုအခွန်တွေကိုတော့များတော့အဖြစ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဆင့်ကကောက်ခံကြပါတယ်ပုံမဆင်းရဲတဲ့ပြည်နယ်များနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကအခွန်တွေကိုပုံမကောက်ခံပြီးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလျှော့ပေးတင်သလားဒါမှမဟုတ်အခြားအစိုးရတွေစီကနေဗန်နာငွေပုံမရရှိတင်သလားဆိုတဲ့နေရာမှာ တာတူညီမျှနဲ့မျှတမှုထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်အခွန်ဘဏ္ဍာကောက်ခံမှုတာဝန်များကိုခွဲခြမ်းသတ်မှတ်ခြင်းဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပုံမအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်အစိုးရတွေဟာ၎င်းတို့လိုအပ်တဲ့အခွင့်ရဲ့အများစုကိုအခြားသောအစိုးရအဆင့်စီကတောင်းခံရရှိတာထက်မိမိတို့ပြည်နယ်ကပဲမိမိတို့ဘာသာမိမိကောက်ခံရရှိတယ်ဆိုရင်၎င်းအစိုးရဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပုံမအားကောင်းလာမှာဖြစ်ကြောင်းပြောလို့ရှိပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးရဲ့အထွေထွေစီးပွားရေးအခြေအနေဟာလည်းအခွန်ဘဏ္ဍာခွဲဝေမှုတာဝန်တွေကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာတာဝန်တွေကိုမိတို့မိပုံခွဲဝေလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးအသက်အကျပေါ်ကြီးမားစွာတက်ရောက်ပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့အခွန်နဲ့ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုမဲ့လုံများကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ပြည်သူတွေက၎င်းတို့ရဲ့နေမည်အတွင်းလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆွဲဆောင်ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အခွန်ငွေနဲ့ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုပြိုင်ဆိုင်မှုအချို့ဟာအပြုသဘောဆောင်ပေမဲ့လည်းမထိရောက်တဲ့နေရာများမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလာလောက်ကင်ဖို့ဆွဲဆောင်ရခြင်းဟာအင်မတန်ကုန်ကျစရိတ်များပြားနိုင်ပါတယ်။ slide 25ကတော့အခွန်ဘဏ္ဍာခွဲဝေခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အခွန်ဘဏ္ဍာကောက်ခံမှုတာဝန်ခွဲဝေခြင်းအပြင် ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေဟာများသောအားဖြင့်အဆင့်အသီးသီးကအစိုးရတွေအကြားတာတူညီမျှတဲ့အခွန်ဘာနာပြန်လည်ခွဲဝေအစီအမံတွေကိုလည်းတည်ထောင်လေးရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာကအခွန်ဘာနာတွေကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဘယ်လိုပုံစံဘယ်လိုပေတံတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့သော federation တွေဟာဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာလွတ်လပ်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်တွေစီကနေအကြံဉာဏ်ရယူပါတယ်။ တောင်အာဖရိကမှာဆိုရင်၎င်းအခြေခံဥပဒေဟာလွတ်လပ်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းပေးပြီး၎င်းဟာဘဏ္ဍာရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာပုံမှန်သုံးသပ်ပြီးလိုအပ်ရင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်အကြံပြုချက်များကိုပေးပါတယ်။ထိုနည်းတူပဲပါကစ္စတန်မှာအမျိုးသားဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်ဟာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကို Federal ရဲ့အဆင့်အသီးသီးသောအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်တွေအကြားခွဲဝေမှုအပေါ်တာမဒကိုအကြံပြုချက်တွေပေးပါတယ်။အမျိုးသားဗန္ဒာရေးကော်မရှင်မှာ ပြည်နယ်တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီး Federal ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးနဲ့ပြည်내ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးတွေပါဝင်ပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့ကိုဒီနည်းဖြင့်အသုံးပြုသည်ဖြစ်ဖြစ်အသုံးမပြုသည်ဖြစ်ဖြစ်တရားမျှတပြီးဘက်လိုက်မှုကင်းစေရန်အခွန်ဘဏ္ဍာခွဲဝေဖို့အတွက်စံသတ်မှတ်ချက်များနဲ့မျှတမှုရှိစေဖို့အတွက်တော့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရည်မှန်းထားတဲ့စံပေတံတွေတော့ကွာခြားနိုင်ပေမဲ့လက်ရှိအသုံးပြုနေတာကတော့လူဦးရေအရေအတွက်နဲ့ပြည်내ရဲ့ GDP ဝင်ငွေတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါတယ်။တဘာဝတရားစာသားအရင်းအမြစ်များဟာ စီးပွားရေးရဲ့အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍအဖြစ်ပါဝင်ပြီးပြည်သူဗန္ဒာတွေကိုတည်တာတဲ့ဝေစုတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးနေတဲ့ Federal နိုင်ငံများမှာတဘာဝတရားဇာတာအရင်အမြင့်မှာဗန္ဒာငွေများကိုခွဲဝေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။တိတာတဲ့တဘာဝတယံဇာတာအရင်အမြင့်ထွက်ရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကိုနိုင်ငံရဲ့ဂျန်တဲ့နေရာတွေကိုဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေပေးရန်အတွက်တီးတန့်ခွဲဝေမှုပမာဏသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဥပမာနိုင်ဂျီးရီးယားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြည်내တိုင်းဟာတဘာဝတရားဇာတာအရင်အမြင့်မှဝင်ငွေဘဏ္ဍာကိုခွဲဝေခန်းစားရရှိရန်အာမခံချက်ပေးထားပြီးအရင်အမြင့်ထက်ရှိတဲ့ပြည်내များဟာ ၎င်းတို့ဒေတာမှာထွက်ရှိတဲ့တဘာဝအတယံဇာတအရင်းအမြစ်တွေမှာရရှိတဲ့ဝင်ငွေမှာအနည်းဆုံး73ရာခိုင်နှုန်းထပ်မံထိန်းသိမ်းပေးထားပါတယ်။အခွန်ဘဏ္ဍာတွေခွဲဝေခြင်းရဲ့နောက်ထပ်အချက်ကတော့ Federal ဖွဲ့စည်းပုံမှာ Federal အဆက်အစိုးရဟာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်များစီကိုထောက်ပံ့ကြေးပေးဖို့အတွက်ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။၎င်းကိုအထွေထွေတို့မဟုတ်တီးခြားရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေမတတ်မှတ်ထားတဲ့ထောက်ပံ့ကြေးတွေကိုတော့မိတို့မိပုံဘယ်နေရာမှာသုံးစွဲမယ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်ချက်မထားဘဲထောက်ပံ့ပေးပြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေကို၎င်းတို့ရဲ့စိတ်ကြိုက်မူဝါဒရေးရာပြုပြင်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ရေးရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးစွဲစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့တော့အခြေအနေတတ်မှတ်ထားတဲ့ထောက်ပံ့ကြေးတွေကိုတော့တီးတန့်စီမံကိန်းအတွက်ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေစီကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှပေးအပ်တဲ့အခြေအနေသတ်မှတ်ထားတဲ့ထောက်ပံ့ငွေကြေးများကိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမယ့်မူဝါဒရေးရာအပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အစီအမံတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။မကြာမီကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများမှာ equalization funds လို့ခေါ်တဲ့ချို့တဲ့နွမ်းပါတဲ့ဒေသတွေမှာပြည်သူရေးရာဝန်ဆောင်မှုအနှိမ့်ဆုံးစံနှုန်းများအတွက်ပေးရန်ဗဟိုအစိုးရ၌ထားရှိရမှုကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဥပမာကင်ညာနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ equalization funds ကိုပြဋ္ဌာန်းထားပြီး၎င်းကိုနိုင်ငံတဝန်းလုံးနှစ်စဉ်ကောက်ခံရရှိတဲ့ဘဏ္ဍာငွေမှာ3.5ရာခိုင်နှုန်းကိုနှွမ်းပါတဲ့ဒေတာများအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်တဲ့ရေလမ်းတံတားနဲ့လက်စစ်မီးများစသည်တို့ကိုတောက်ပံပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Equalization Fund ကိုကနဦးမှာ20နှစ်အထိရည်မှန်းကဖွဲ့စည်းထားပြီး၎င်းကို Federal ဥပဒေပြုရေးမှတက်တန်းတိုးမြင့်နိုင်ပါတယ်။ Slide 26ကတော့တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍစုဖွဲ့ပုံအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တရားစီရင်ရေးအပိုင်းကိုဆက်လက်လေ့လာမယ်ဆိုရင် ဖက်ဒရယ်စနစ်တွေမှာတရားစီရင်ရေးအပိုင်းကိုစစ်ဆင်တာအဓိကချမ်းကပ်ပုံ၃မျိုးရှိပါတယ်။ပထမပုံစံကတော့တရားစီရင်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို Federal အဆင့်နဲ့ပြည်နယ်အဆင့်ခွဲခြားပြီးတရားရုံးစနစ်ကို Dual List ဆိုတဲ့ရှင်လက်နှစ်ခုထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအဆင့်တစ်ဆင့်စီရဲ့တရားရုံးတွေမှာ၎င်းတို့ရဲ့ယာထုဂုံတင်အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ Federal အဆင့်တရားရုံးဟာ Federal ဥပဒေပြုရေးပိုင်းမှတင်သွင်းလာတော့သို့မဟုတ် Federal အရာရှိများပါဝင်သောအမှုကိစ္စများကိုကန့်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး ပြည်နယ်တရားရုံးတွေကတော့ပြည်နယ်ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုကန့်တွယ်ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုဟာ Federal အဆင့်နဲ့ပြည်နယ်အဆင့်ခွဲခြားပြီးနှစ်ဆင့်ထားရှိတဲ့တရားရုံးစနစ်ရဲ့စံပြနမူနာဖြစ်ပါတယ်။ American မှာပြည်နယ်အလုံးဟာ၎င်းတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်အသွင်းကျရောက်တဲ့ကိစ္စရပ်များကိုကန့်တွယ်ရန်တာဝန်ရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားရုံးအစုံလိုက်ခရိုင်တရားရုံးများအဆင့်မှပြည်နယ်တိုင်းရဲ့တရားရုံးချုပ်အထိရှိပါတယ်။ထို့အတူပဲ Federal အဆင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အသွင်းကျရောက်လာတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကန့်တွယ်ရန်တာဝန်ရှိတဲ့ Federal ခရိုင်အဆင့်တရားရုံးများမှတရားရုံးချုပ်အထိရှိပါတယ်။ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီအစိုးရအဆင့်တိုင်းဟာ၎င်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားသူကြီးတွေကိုခန့်အပ်ခြင်းကိုယ်ပိုင်တရားရုံးများကိုတည်ထောင်ခြင်းဗန္ဒငွေထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့စီးမြင်များတတ်မှတ်ပေးခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိပါတယ်။ Federal တရားရုံးချုပ်ဟာပြည်နယ်တရားရုံးများမှအယူခံများကိုလက်ခံ၍မရပါဘူး။ ဒုတိယပုံစံကတော့ integrated court system လို့ခေါ်တဲ့စုစည်းထားတဲ့တရားရုံးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။တရားစီရင်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို Federal အဆင့်နဲ့ပြည်နယ်အဆင့်ခွဲဝေရာမှာပြည်နယ်အဆင့်ကအောက်ရုံးတွေကိုတာဝန်ယူပြီး Federal အဆင့်ကအထက်ရုံးကိုတာဝန်ယူတာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျ၊ဂျာမနီနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ နိုင်ဂျီးရီးယားမှာ Federal အဆင့်နဲ့ပြည်နယ်အဆင့်၂ဆင့်လုံးဟာ Federal နဲ့ပြည်နယ်တရားစီရင်အာဏာတွေကိုကင်တွယ်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့တရားရုံးအသီးသီးကိုအုပ်ချုပ်စီမံပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ Federal အဆင့်နဲ့ပြည်နယ်အဆင့်တရားရုံးအကြားစုစည်းမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုအချို့ကိုအဓိကရန်တရားနှစ်ခုဖြစ်ပေးထားပါတယ်။ပထမအချက်ကအမြင့်ဆုံးပြည်နယ်တရားရုံးချုပ်ကအယူခံကိုကြားနာခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒုတိယအချက်ကတရားရုံးများအားလုံးအတွက်လူနေရာများခန့်အပ်ခြင်းကို Federal တမဒသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက Federal အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အမျိုးသားရေးကောင်စီ National Judicial Council ကအကြံပြုချက်နဲ့အညီခန့်အပ်ပါတယ်။တတိယပုံစံကတော့တရားရုံးတရုံးတီးကိုအစစ်ဆင်ထားရှိတဲ့ Single Court Hierarchy ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံမှာတရားစီရင်အာဏာကိုခွဲဝေခြင်းမပြုပါဘူး။တရားစီရင်အာဏာကိုသစုသစီတီအထက်အောက်ဖွဲ့စည်းထားပြီး Federal အဆင့်ကကုတ်ကဲပါတယ်။ တရားရုံးတရုံးထဲကိုအဆင့်ဆင့်ထားရှိတဲ့စနစ်များကိုဩစတြေးလျတောင်အာဖရိကနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးလက်ရှိပါတယ်။တောင်အာဖရိကမှာဆိုရင် Federal အဆင့်ကတရားရုံးများအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ပြီးတရားသူကြီးချုပ်အားလုံးကို Federal အခြေခံဥပဒေကတည်ထောင်ပေးထားတဲ့ Federal အဆင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တရားရေးပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်ရဲ့အကြံပေးထောက်ခံခြင်းဖြင့် Federal အစိုးရကခန့်အပ်ရပါတယ်။ Federal စနစ်နိုင်ငံရဲ့တခုတီတော်ဝိသေသလက္ခဏာဟာပြည်နယ်တွေရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်တဲ့အခါမှာခန့်အပ်ခြင်းအပါအဝင် Judicial Service Commission လို့ခေါ်တဲ့တရားရေးပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်မှာထိုသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းရဲ့အကြီးဆုံးတွေကိုပါဝင်စေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Slide 29အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအစိုးရအဆင့်တစ်ဆင့်တည်းကပြောင်းလဲလို့မရပါဘူး။အနည်းဆုံးတော့ Federal စနစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုတစ်ဖက်သက်ပြောင်းလို့မရပါဘူး။ Federal နိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအစိုးရအဆင့်တစ်ဆင့်တည်းကတစ်ဖက်သက်ပြင်ဆင်လို့မရအောင်တားဆီးနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားလေးရှိပါတယ်။ တာမန်အားဖြင့် Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ Federal အဆင့်နဲ့ပြည်နယ်အားလုံးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အများစုသို့မဟုတ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးကိုကိုစားပြုတဲ့လွတ်တော်ရဲ့အ ਨੇ ဆုံးထက်ဝက်ကျော်ရဲ့သဘောတူညီမှုလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ထုံးလှုပ်နည်းကိုပြဋ္ဌာန်းထားလျက်ရှိပါတယ်။အချို့ Federal နိုင်ငံတွေမှာအဓိကကျတဲ့ Federal ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုလုံးဝမပြင်ရဘူးလို့သတ်မှတ်တာတွေပြင်ဆင်ရမှာပုံမှန်တင်းကျပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ထုံးလှုပ်နည်းတွေသတ်မှတ်တာတွေရှိပါတယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ထုံးလုံးနီးကအထက်အောက်ဖက်ဒရယ်လွှတ်တော်နှစ်ရက်လုံးရဲ့၃ပုံ၂ပုံပဲအများစုလိုအပ်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအစိုးရများဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ပြည်내တွေကပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပြောဆိုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ပြည်내အရေးအတွက်နဲ့ပြည်내နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်းလိုမျိုးအချို့တော့အဓိကကျတဲ့ဖက်ဒရယ်တွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကိုပြင်ဆင်လို့မရပါဘူး။ပြည်내တွေကဖက်ဒရယ်အဆင့်ဥပဒေပြုရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာကိုပြင်ဆင်လို့မရပါဘူး။ ဩစတြေးလျမှာအထက်အောက်ဖက်ဒရယ်လွှတ်တော်နေရက်လုံးတရက်စီမှာထက်ဝက်ကျော်ထောက်ခံပြီးပြည်နယ်အများစု6ပြည်နယ်ရှိတဲ့အနက်အနည်းဆုံး4ပြည်နယ်မှာမဲဆန္ဒရှင်အများစုကထောက်ခံမှပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။ဖက်ဒရယ်လွှတ်တော်မှာပြည်နယ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်ကိုလျှော့ချတဲ့ပြင်ဆင်ချက်မျိုးပြည်နယ်နယ်နိမိတ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့ပြင်ဆင်ချက်မျိုးဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုကပါထောက်ခံမှပြင်ဆင်လို့ရပါမယ်။အိန္ဒိယဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ Federal အစီအမံကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေဆိုရင်အာဏာခွဲဝေပုံ Federal လွတ်တော်နဲ့တရားစီရင်ကဏ္ဍတွေမှာပြည်내ကိုစားပြုပါဝင်မှုဆိုင်ရာတွေဆိုရင် Federal လွတ်တော်ရဲ့လွတ်တော်နေရာလုံးမှာရှိတဲ့ဆန္ဒမဲများမှာ၃ပုံ၂ပုံထောက်ခံမဲ့အများစုရရှိရမဲ့အပြင်ထက်ဝက်ထက်မနည်းတဲ့ပြည်내လွတ်တော်များကလည်းထောက်ခံမှပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ပြည်내အမည်နဲ့ပြည်내နယ်နိမိတ်တွေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်내များကသဘောမတူညီလဲပဲပြောင်းလဲပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခိုင်အမာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသားလွတ်တော်နဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်နေရက်ပေါင်းပူးပေါင်းအစည်းအဝေးရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကျော်တော့ထောက်ခံမဲ့လိုအပ်မဲ့အပြင်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြုလုပ်ပြီးမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့မဲဆန္ဒရှင်90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကထောက်ခံရပါမယ်။ slide 28ကတော့အငင်းပွားမှုများကိုတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးထားတာကြောင့်အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါလည်းရှိပါတယ်။ Federal အစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့မဟုတ်အများအကြားအငင်းပွားမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရများအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအငင်းပွားမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအာဏာခွဲဝေထားတာကို လိုက်နာကြဖို့နဲ့အာဏာခွဲဝေခြင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့တိကျလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးရပါတယ်။ ဒီတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကအစိုးရအဆင့်အားလုံးမိမိတို့ရရှိထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေထက်ကျော်ပြီးအခြားအစိုးရအဆင့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုမထိပါစေဖို့ဒိုင်လူကြီးသဘောမျိုးဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်။ဒါကဘယ် Federal စနစ်မှာဆိုအဓိကအရေးပါတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Federal အစီအမံကိုအကာအကွယ်ပေးခြင်းနဲ့လေးစားလိုက်နာကြဖို့အာမခံချက်ရှိစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာအစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားဥပဒေပိုင်းအငင်းပွားမှုတွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်တီးခြားလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတရားရုံးကဖြေရှင်းပေးပါတယ်။အရင်ဆုံးတရားရုံးမသက်သေးပဲအလွတ်တဘောပို့ပြီးဆောင်တဲ့အငင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအစီအမံတွေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့စ조사ပြီးမအောင်မြင်မှတရားရုံးတက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအစီအမံမဟုတ်တဲ့ချင်းချက်အနှဲငယ်ကလည်းရှိပါတယ်။ အီသီယိုးပီးယားမှာအာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာအငင်းပွားရင် Federal အထက်လွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာစုံစမ်းရေးကောင်စီ Council of Constitutional Inquiry ရဲ့အကြံဉာဏ်အကူအညီကိုယူကာဖြေရှင်းပေးပါတယ်။တရားစီရင်ရေးအပိုင်းစုဖွဲ့ပုံအပေါ်မူတည်ပြီးအဲ့လိုအစိုးရအစစ်အစစ်အကြအငင်းပွားမှုတွေကို အစစ်စင်သောတရားရုံးဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စု၊ကနေဒါနဲ့ Australia လိုနိုင်ငံတွေမှာအငင်းပွားမှုကို Federal အဆင့်ကအုပ်ချုပ်စီမံတဲ့အထွေထွေအမှုကိစ္စတွေစစ်ဆေးတဲ့တရားရုံး Generalist Courts ကဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာ American ပြည်ထောင်စုဆိုရင် Federal အဆင့်အစိုးရနဲ့ပြည်내အကြားအငင်းပွားမှုတွေကို Federal ခရိုင်တရားရုံး Federal District Court Federal အယူခံတရားရုံး Federal Court for Appeal နဲ့နောက်ဆုံးအယူခံမှုဆိုရင် ပြည်ထောင်စုတရားလွတ်တော်ချုပ် Supreme Court ကဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နီပေါမှာတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Judicial Review နဲ့အငင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်းတို့ကိုအထွေထွေမှုခင်းတွေစစ်ဆေးတဲ့နောက်ဆုံးအယူခံတရားရုံး Generalist Final Appeal Court ဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုတရားလွတ်တော်ချုပ် Supreme Court ကဆောင်ရွက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နီပေါနိုင်ငံလုံးမှာပြည်ထောင်စုတရားလွတ်တော်ချုပ် Supreme Court ရဲ့တီးခြားဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားခွင် Constitutional Bench ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအနက်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုကိစ္စရပ်တွေကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အော်စတီးယား၊ဂျာမနီ၊တောင်အာဖရိကဒါမှမဟုတ်ဆိုလိုမွန်ကျွန်းလို အချို့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာတရားစီရင်ပိုင်းကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို အထူးပြုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံး A Specialized Constitutional Court ကဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ဒီစနစ်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအ ਨੇ အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုဖို့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလိုက်နာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဒါလက်ခံပြီးကြားနာစစ်ဆေးပါတယ်ဒီလိုလက်ခံကြားနာစစ်ဆေးနိုင်တဲ့တရားစီရင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလည်းဒီတရားရုံးတရုံးကိုဒါအနှင်ထားပါတယ်ဖက်ဒရယ်အဆင့်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်အကြားအငင်းပွားမှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့တာဝန်ယူရတဲ့အဖွဲ့ကတိကျလွတ်လပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှအစိုးရအဆင့်နဲ့ဆင့်လုံးကယုံကြည်စိတ်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတာမန်အားဖြင့်ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတိကျလွတ်လပ်စေဖို့အာမခံချက်ပြဋ္ဌာန်းပေးပါတယ်။တရားရုံးကအခြား Federal အဆင့်သို့မဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုသို့မဟုတ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမှကင်းလွတ်ပြီးစီရင်ချက်တွေချမှတ်နိုင်ရပါမယ်။ဒါမှအာဏာခွဲဝေမှုအငင်းပွားမှုတွေကိုဗက်မလိုက်ပဲမျှတစွာဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များဟာ Federal စနစ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံအပေါ်မှာအရေးပါတဲ့တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားစီရင်ရေးပိုင်းကပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးဆောင်ရွက်တဲ့တရားရုံးကိုတရားသူကြီးတွေခန့်အပ်တဲ့အခါပြည်နယ်များကပါဝင်ရနိုင်ပါတယ်။ဂျာမနီမှာဆိုဒီအတိုင်းပါပဲ။ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးတရားသူကြီးတွေအနက်ထက်ဝက်ကိုပြည်နယ်ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Federal အထက်လွှတ်တော်ကသုံးပုံနှစ်ပုံမဲအများစုနဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးတရားသူကြီးတွေကိုပြည်내လွှတ်တော်များကရွေးချယ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတမရကပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးခန့်အပ်ဖို့အမည်စင်းတင်သွင်းပြီးအထက်လွှတ်တော်ကစစ်စစ်ချင်းရွေးချယ်ခြင်းခန့်အပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပါတယ်။ slide 29ကတော့အစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားမူဝါဒညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်၍အစီအမံသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်များမှာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကရှုပ်ထွေးပြီးအစိုးရအဆင့်အသီးသီးရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နယ်ပယ်တွေလည်းထပ်နေတာကြောင့်တခါတရံဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများမှာအစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားမူဝါဒညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ရေးနဲ့တည်င်းအချက်အလက်ဖလှယ်ရေးအထောက်အကူပြုဖို့အစီအမံများလုပ်ငန်းစဉ်များသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများကိုပြဋ္ဌာန်းပါတယ်အစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားမူဝါဒညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ရေးအစီအမံများရှိခြင်းဖြင့်အ ਨੇ စုံနယ်ပယ်လေးရပ်မှာသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်အစိုးရအဆင့်အသီးသီးမှာမတူညီတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေရှိနေကြပြီး ပြဿနာတစ်ခုထဲမှာအစိုးရအဆင့်အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေဥပမာကတ်ယောဂါကင်တွေရီအတူတကွကျင့်သုံးရမယ့်ဥပဒေပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်စည်းရင်းမှာအကျုံးဝင်တဲ့မူဝါဒတွေဆွေးနွေးခြင်းကတ်ယောဂါကိုကင်တွေခြင်းလိုမျိုးအစိုးရအဆင့်အသီးသီးကပြဿနာတစ်ခုထဲကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်တုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်ခြင်းနောက်ဆုံးမှာတိုင်းဒေသကြီးတို့မဟုတ်ပြည်နယ်များကအုပ်ချုပ်စီမံရမယ့်ဥပဒေတွေကိုစီစဉ်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခြင်းပူးတွဲအသုံးပြုနိုင်အောင်တည်င်းအချက်လက်များမျှဝေခြင်း အခြားသူများအတွက်အသုံးဝင်နိုင်မဲ့စမ်းသစ်တီထွေမှုများဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းအငင်းပွားမှုများကိုတရားစီရင်ရေးအပိုင်းမှာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်မဖြေရှင်းဘဲဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်းညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရေးအစီအမံများကိုမိဖက်စိတ်သက်နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တစ်မူဝါဒစမ်းသစ်တီထွင်မှုပြန့်နှံ့စေဖို့ပြိုးထောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။နှစ်အစိုးရအဆင့်အတီးတီးအကြအပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုကိုပြိုးထောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။သုံးပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတိုးမြင့်ပြီးပေးနိုင်ပါတယ်။၄ကိစ္စရပ်တစ်ခုကိုနိုင်ငံရေးမဆွတ်ဘဲဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်။ slide 30ကလည်းအစိုးရအဆင့်အသီးသီးအကြားမူဝါဒညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်၍အစီအမံတို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်တို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ slide မှာ Federal မိတ်ဖက်များတည်တဲ့အချက်လက်မျှဝေခြင်းမူဝါဒများကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုများကိုဆွေးနွေးဖြေရှင်းခြင်းများလှုပ်ဆောင်တဲ့ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်းဥပမာအချို့ကိုပေးထားပါတယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံမှာဖက်ဒရယ်အထက်လွှတ်တော်ကိုပြည်내အားလုံးရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကဓာတ်ရိုက်ခန့်အပ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကမဲပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖက်ဒရယ်အဆင့်ကချမှတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာပြည်내အစိုးရအားလုံးကဓာတ်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအစိုးရအများညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်းတရက်အဖြစ်ဘုံအကျိုးစီးပွားများကောင်စီ Council of Common Interest ကိုတည်တံ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားပါတယ်။ ဒီကောင်စီမှာ Federal ကဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီး၃ဦးပြည်နယ်၄ပြည်နယ်ကပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေပါဝင်ပါတယ်ကောင်စီအစည်းအဝေးကိုအနည်းဆုံး3လတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပါတယ်။ယထာစက်မှုလုပ်ငန်းမူဝါဒနဲ့ပညာရေးလိုမျိုး Federal အဆင့်ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်အနှင်းထားတဲ့မူဝါဒနယ်ပယ်များအတွက်မူဝါဒတွေအဆိုပြုဖို့ကောင်စီကိုတာဝန်ပေးပါတယ်။ Federal ရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရမှာပြည်နယ်ကလည်းပါဝင်ပြောဆိုအကြံပေးဖို့တောင်းခံနိုင်အောင်စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။1983ခုနှစ်စတင်တည်ထောင်ချိန်မှ2010ခုနှစ်အထိ ဘုံအကျိုးစီးပွားများကောင်စီအစည်းအဝေး၁၇ကြိမ်သာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာဝန်ကြီးချုပ်ကသာကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ယူနိုင်ပါတယ်။2010ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ18ကြိမ်မြောက်ပြင်ဆင်ချက်မှာ Federal အဆင့်နဲ့ပြည်내အဆင့်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကောင်စီရဲ့စုဖွဲ့ပုံကိုပြင်ဆင်ပြီးအခမ်းကဏ္ဍကိုတိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြင်ဆင်ချက်ပြုလုပ်ပြီးနောက်ကောင်စီကအနည်းဆုံး3လတစ်ကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရပါတယ်။ အရေးတကြီးဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စဆိုရင်အစည်းအဝေးခေါ်ယူပေးဖို့ပြည်내ကဝန်ကြီးချုပ်ကိုမြစ်တာရခံနိုင်ပါတယ်။2010ခုနှစ်ဇွန်လလနဲ့2013ခုနှစ်ဇွန်လလအကြားမှာကောင်စီအစည်းအဝေး73ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ38နှစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအကြိမ်ထက်2ကြိမ်ပိုများပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြည်내များကောင်စီ Interstate ကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပါတယ်။ပြည်내များကောင်စီမှာဝန်ကြီးချုပ်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ Federal ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီး6ဦး ပြည်နယ်များနဲ့ပြည်ထောင်စုနေမြေများရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအကြီးအကဲများပါဝင်ကြပါတယ်။လုပ်ငန်းတာဝန်ကတော့ပြည်နယ်များအကြားအငင်းပွားမှုဖြစ်ပွားရင်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးအကြံပေးဖို့ပြည်နယ်အချို့တို့မဟုတ်ပြည်နယ်အားလုံးဒါမှမဟုတ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပြည်နယ်တပြည်နယ်တို့မဟုတ်ပြည်နယ်အများကဘုံအကျိုးစီးပွားအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ဘယ်အကြောင်းအရာမဆိုအထူးသဖြင့်ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်မှုပုံမှန်ကောင်းမွန်စေဖို့အကြံပြုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်1990ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းချိန်မှအစပြုပြီးပြည်နယ်များကောင်စီအစည်းအဝေးကို လှုပ်တလဲမလှုပ်တလဲနဲ့စုစုပေါင်း12ကြိမ်အစည်းအဝေးခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးအများစုမှာအတူတူကအကျင့်သုံးရမယ့်လှုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ concurrent power တွေအောက်မှာအကျုံးဝင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေဆိုင်ရာမူဝါဒညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တာမဟုတ်ပဲပြည်내များအကြားညှင်းပွားမှုတွေကိုဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ slide 31ကတော့ပဋိပက္ခအကြောင်းထိခိုက်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းများမှာ federal စနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခအကြောင်းထိခိုက်တဲ့နိုင်ငံအချို့ဟာပဋိပက္ခဖြစ်ရခြင်းအရင်းအမြစ်အကြောင်းတွေကိုဖြေရှင်းပြီးရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပြိုးထောင်ဖို့မကြသေးမီက federal စနစ်နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုစုဖွဲ့မယ်ဆိုပြီးစီစဉ်ကျင့်သုံးလာကြပါတယ်။နီပေါနိုင်ငံဟာ2015ခုနှစ်မှာ federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ရည်ရွယ်တာကတော့အများပါဝင်နိုင်တဲ့အစိုးရစနစ်တည်ဆောက်မယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုနိုင်ငံအနှံ့ခွဲဝေထားမယ်မတူကွဲပြားမှုကိုအတိမပြုပြီးအကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုတာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Federal စနစ်ဟာပြဿနာတွေကိုအလိုလိုပြေလည်စေနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံအားလုံးရဲ့ပဂတိအခြေအနေနဲ့လည်းတင့်တော်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့စုဖွဲ့ပုံကိုအငင်းပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ပဋိပက္ခဖြစ်ရတဲ့အရင်းအမြစ်အကြောင်းတွေကို Federal စနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပြေလည်စေနိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့ပကတိအခြေအနေနဲ့ဘလို့ Federal စနစ်အမျိုးအစားကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့မိကွန်းများကိုစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အုပ်စုတွေကဆွေးနွေးအဖြေရှာသင့်ပါတယ်ပဋိပက္ခရဲ့အဓိကအရင်အမြစ်များကိုအကျိုးသက်ဆိုင်ပါဝင်သူများကဖော်ထုတ်တင်ပါတယ်။ Federal စနစ်ဒါမှမဟုတ် Federal စနစ်ရဲ့ဘယ်အပိုင်းကဏ္ဍကဖြည့်ရှင်းဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်မလဲစဉ်းစားတင်ပါတယ်။ မတူကွဲပြားတဲ့အုပ်စုများကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကြောင့် Federal စနစ်ကျင့်သုံးပါလားဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာပုံမပြီးတုံ့ပြန်နိုင်အောင်ထိရောက်တွင်ကျင်မှုရှိအောင် Federal စနစ်ကိုကျင့်သုံးပါလား Federal စနစ်တည်ထောင်ဖို့သဘောတူညီချက်ညှိနှိုင်းရပြီဆိုရင်အကျိုးသက်ဆိုင်ပါဝင်သူများအနေနဲ့ Federal စနစ်ကိုနိုင်ငံရဲ့ပကတိအခြေအနေနဲ့လိုက်လျောညီထွေဘလို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဂရုပြုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အခြားသက်ဆိုင်တဲ့မိကွန်းတွေမှာ Federal စနစ်ဟာစစ်မဲ့စီးပွားရေးကိုကန့်သတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်သလားခွဲထွက်တဲ့အန္တရာယ်ကိုတိုးမြင့်စေခြင်းရှိမရှိဆိုတဲ့မိကွန်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မဝင်ဆန့်တဲ့အုပ်စုအချို့ဟာနေမြေဒေသအတွင်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အကြမ်းဖက်မှုညော့နေသွားတယ်လို့ဆိုနိုင်မဲ့အထောက်အထားအချို့ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Federal အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ချိတ်ဆက်မှုလည်းညော့နေသွားပါတယ်။ Federal စနစ်ကိုစီစဉ်ရမှာအကျိုးသက်ရောက်ပါဝင်သူများဟာ Federal အဆင့်မှာကိုစားပြုပါဝင်နိုင်ဖို့စနစ်ထက်အစိုးရအဆင့်အသီးသီးအ အကြားအာဏာခွဲဝေမှုအစီအမံတွေကိုပုံမူပြီးအာယုံစုဆိုင်လေးရှိပါတယ်။ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှု self rule အပိုင်းကိုပါတကယ်တော့ Federal အဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပြည်နယ်တွေကိုစားပြုပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အဖွဲ့အစည်းပိုင်းအစီအမံတွေက Federal စနစ်အောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အထူးအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်တွေက Federal နိုင်ငံရေးမှာအတိတ်ပဲရှိစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရင် Federal အဆင့်နဲ့ Federal မူဝါဒတွေကိုတရားနည်းလမ်းကျတဲ့အနေနဲ့ လက်ခံမှုတိုးမြင့်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရာမှာပါဝင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်ပါဝင်သူများဟာကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ခြင်း self rule နဲ့အတူတကွအုပ်ချုပ်ခြင်း share rule နှစ်ပိုင်းလုံးကိုဆွေးနွေးဖို့အချိန်အလုံးအလောက်ပေးတင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ federal စနစ်ဆိုတာအကောင့်အထည်ဖော်နိုင်မှထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ဘလောက်ကောင်းတဲ့ Federal စနစ်ကိုပုံစံထုတ်စီစဉ်ထားအောင်တော့နိုင်ငံကိုတာထွက်တဲ့မြင်းစီရောက်ယုံအထိပဲတတ်နိုင်ပါတယ်။ slide 32ကတော့ Federal စနစ်ဆိုင်ရာဆက်လက်လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်မဲ့စာအုပ်စာသားများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုအချိန်ပေးပြီးအာယုံစူးစိုက်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်သိရှိလို့ရင်အကြံပြုထားတဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေနဲ့ website တွေမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်